Мои слова в кармане කස්ටියටම කොහොමද ඉතින් චුට්ටක් වෙලස්සනෙන් හිටියත් කරන්ට එක නිසා වෙලස්සෙන ඇඳ බැරි වුණා. අපි රෑන්ක් අප් කරමු රෑන්ක් අප් කරන ගමන් සෙට් වෙලා ප්ලේ කරමු කස්ටම් ටීකුත් 1908ට ඉන්නේ ප්ලේ කරන මේ බලන්ගෙන ටිකට රෑන්ක් එක ඩවුන් වෙනවා. මේ මේ රෙඩි දෙන්න යම් ප්ලේ කරන්න. ඔලන්ට මම එනවනේ. ඔය එනවා. යා ප්ලේ කරන්න යා. යමු යමු ප්ලේ කරන්න. තවත් බලන්න මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටීම් කෝට් උදේලා විකේ තමයි දෙන්න මල්ලි. සදේවෙන්න සලීම් ඉන්නවා. අම් දුමිදු ඉන්නවා සෝන් එකේ දෙන්න. ගොඩ දවසකින් ලයිව් එකේ පළ වෙනවා. දනුෂේ ගොඩ දවසකින් ආවේ hello coach free fire. ආ එතකොට අක්කා මගේ ID එක දාන්නත් අර රික්වෙස්ට් නම් දාන විදිහක් නැහැ. hello නැහැනේ. hello left. දුලංචනේනා බුද්ධිම කිව්ව නේද කවිෆට යමුකදන තරහා හායි තීක්ෂණ ටීම්කොට උදේලාවක තම දෙන ඉස්සරු අද ටොප් කරන දෙන්න ඇද අද විතරක් නෙවේ අදින් පස්ස ඔන්න සිම්බලින් ටොප් කරන්න දෙන්න නැහැලු සිම්බලින් ටොපප් කරන්නේ දෙන්නේ නැතිලු ඉතිං මන්දා මොකක් ඒ විදි කියලා. හයි තර්ෂා මොහමට ඉන්නවා හයි සනුකුමාර ඉන්නවා එතකොට කවිෂ්ක ඉන්නවා. කට්ටියම ලයිව් එකට ලයික් එක දාගෙන හෂාන් දැන් රීලෝඩ්ස් වුණාට තේරුමක් නැහැ টොප් අප් කරන්න දෙන්නේ නැති නිසා. ඉසුරු අයියෝ තමයි ඉසුරු අයියෝ තමයි කියන්න වෙන්නේ දැන්. මාර සීන් එකේදී 105ක් ඉන්නවා ලයිව් එකේ රියැක්ෂන්ස් 84යි ලයික් කරමු සෙට් එක ලයික් එකක් දාලා නිකන් පුලන් සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාගෙන යමු. මෙනුරෙන්ු හයමිරුල නෝටිල හෙරු නම්බරක පේෂගේ තියෙන මගේ නදුන් මේක දැන්වත් පෝල් පෙටා පෙන්නනවද පෝල් පෙට පෙන්න්න සද විසල කරට කියන දවල එක කරට කියනනේ පිසකාටගෙන් පුලංශන් තාම කාඩුවල ඉන්නම් පුල ලයිවකටාව කමෙන් කියවගෙන සිරාවට ඔබ කමසෝකෝ හිටියාද ඔයාගේ ඇතද බොරුදු මොකද පොරු දෙව මොකක්ද පොරු යකු අපි කොහොමද ටොප් අප් කරන්නේ? ඒක තමයි ඉස්සර ප්‍රශ්නේ. හායි අහිංසක හිතුවක්කාරයා හලෝ. කයි ෆෙඩෝ අප රෑන්ක් අප් කරනකොම්ලෝ. එක එක වෙලාවට එනවා. එක එක වෙලාවට එන්නේ නෑනේ. හලෝ. මට කෝල් එකක් එනවා ආතර දෙන්න. හා. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් කෝල් එක. අපි දැන් MK MK කියලා තමයි අහන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම පුළුවන් නම් සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු අපේ ෆලෝවර්ස් 84169යි. 87200ට යමු තව ෆලෝවර්ස් 31යි අපිට ඕනේ. ම්ම් ලයික් එකක් දාලා සෙට් එක ෆලෝ කරේ නැත්නම් ෆලෝ පාරක් දාගෙන යමු. ඒ වගේම අවසෙට් එක අපි නොටිෆියක් දාගෙන යමුද? මේ නොටිෆියක් දාගෙන යමුද? අලුත් මොඩ් තාම මගේට මොඩරේට දුන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඔයා හොයන්නේ? මොක දැන් ඔයාව හොයන්නේ දැන් ඊළමයටත් කරදර කරනගත්ත සඳන් කුමාරයා කියව්වේ නෑ ඒකයි තාරාගෙන් ආවේ නැති සිරාවට මම ඔක්කොම කියවා ඉන්න දාලා මම කර නිසා මිස් වෙන්නේ නැති රෑ ලයිව් එකේ නම් මම කියව්වේ නැහැ අර ටෝර්නමන්ට් එක නිසා අම් දවල් ලයිව් වල නැති නොකියව හිටියද මෙහෙම මෙහෙ මිස් වෙන්නේ නැති ඉතින් ම් gift එකක් දෙන්නකෝ අරේ ඔය TikTok links දාන්න පස්සේ chat එකට අපි giveaway එකට set වෙමු ටොප් කන්න බැරිගල කාඩගෙන් පුලනද කාඩගෙන් පුල සිම්වලින් ටොප් කරන්න දෙන්න හැලු මලිද දෙන්න ඇලු හෙම හායි චාමර හායි ගොඩ දවසකින් තමයි රෑට රෑලාවික අපිට ගේම්පලේ එකකින් අරන් එන්න පුළුවන් වුණ ගීටි ගේම ටූර්නමන්ට් එක තිබෙන හෙට එක ෆයිනල් ආන අද සෙනසුරාදා දනේ අද දවස මොකද සිකුරාදා නේද සෙනසුරාදා එකේ ෆයිනල් එක හායි ඩොමි අද සෙනසුරාදාද ඔව් ඒ දවස් මතක නෑ කියනවා රේසුරන්නේ සැටඩේ Oh my god Saturday Saturday නෙමෙයි මෙන්න එනිමි Saturday නෙමෙයි එනිමි අනේ අයියෝ අයියෝ අනේ අනේ හලෝ ස්කෝඩ් එක. අනේ දෙන්නෙක්ව නොක් කරා. දෙන්නෙක්ව නොක් කරානේ හීල් කරනවනේ ඉතින්. අයියෝ ලොකු ස්කෝඩ් යන්නේ අපරාදේ. ඒ මදට ඕලුත් නෙලලා. ඕලු නෙලුවා අපි. මලත සලයි ගහන්න ම උදේට රවකි ටීම් කොට්සාන එඩ පුරම් පේ කරන්න සැනසල දවස් මත්නය කියනවා ඒ ඇත සිකුරාද කියර හිතා හිටපු මෝඩ මම මම ඉතින් හයිට උතුරන් ඉස්කෝලේ ගෙන තියෙන්නේ. එතන හතරක් කනේ මේ අමාරු ස්කෝඩ් එකක් නෙමෙයි කොහොදල මම මාලේ. අපෝ චූටි උන්ට යන්නේ ඉන්නේ. ඔව් දෙන්න එක නොක් කරා. මේ මිඩි ගාම එකක් දාගෙන. ආ නෑ. කොහෙන්ද යන්නේ? රැට කෑ වැඩි වගේ අප හුස්ම ගන්නත් බෑ නේද? අක්ක කියන්නක මොකද මලි කියන්න ඕන එකසිය පනස් පහක්කින්නවා හයි පහන් ලයිවල්ට සෙටෙන බැරිවුණ එකන මුකවාව නැත්තේ පන්සිල ගුට්නයිට නිදාගැනනවද එලස්ස නිදාගැනන යන හොඳ ළමෙක්තුවා දහයිට නිදාගන්න දායට ඒ සිරාවට අපරාධය නැත කටහට මොක වනේ වක්වයාද කටහරට මංහිතන රීෆ්‍රෙෂ් කර තුවාට හරියාවී රීෆ්‍රෙන්ස් කරමුද මේ ටක් ඇදම වාලල්ලුවයි ඔයා කොහෙන්ද එක දැක්කේ මොටිවේෂන් නම් ඒ මේ මට එක්කෙනෙකු මරා ගන්න දෙන්නකො ඊ සිරාවට ඒ මුට්ටකල ඉස්සාහද ඊ ළඟ ගහන්න ඔනේ යන්න එනවා ලිජ ලිජ මාල්ලා කොල්ලෙක් ගාලා ඒ රෑන් කැරණකින් ගහමු කියනවා ඒ මං හිතෙන් නැද හලු එකළු වෙස් වලාගෙන ඇවිල නෑනේ අර මේ නම්බ ප්ලේට් ඉන්නේ නම්බ ප්ලේට් එනිම ටිකක් ඉන්නේ අර අන්තිමයට කොහෙද අර ඉන්නේ ගල උඩ එයාට ගැහුවද මේ මේ හලෝ නොයිස් එකක් එනවා කාගෙන් හරි උන්ට වැඩි පොඩියවුන් ඉන්නනි පොඩියවුන් ඉදිහට අපිට අපිම පෝ කරන්නේ හායි නිමේසා හලෝවා හෙට එනද නිමේසා සිංනල් නැතු අපේ ටික්ටෝක් එක කමට ආ අර ටිපර් කබුඩගේ කේකරත කියන්න බැට්‍ර නෑ මායාන හරිදස්ස නිදාගන්න බෑ දෝනිකෙස් නිදාගන්න මේමකෝ දෝනිත් එක නිදා දෙන්න දෙද්දයා දබන්තේ හයි ටීම් කරු දෙන එක දෙන්න රට කරට කියන්න අපට කරට ගිහිආපට කරට කවගම මම පැත්තට ආයම ගොලි වම් පැතයි වම් පැතට පක්කුණාද නිසා ඉසේ සෙන්සිටවිටික පෙන්න්නන්න ඒ කියනට සෙට්නෑ වගේ හලෝ චන්ද්‍රකුමාර හඳේ ඉන්නවා අය හස්සර මොකා චන්ද්‍රකුමාර කවුද චන්ද්‍රකුමාර ඇල ඔබත් කඳ මනාද ස්පෙසල් ඕ එනවන තම හිට ස්පේෂල් මොනහර වෙන්න හල අපිටම ස්පේෂල් කන්න එනවා කොහෙට අම්බරි කෙල ස්පේෂල් යමක් හදාගන්න ඕ එනවනම් තමයි මේ ස්පෙසල් කණ්ඩ වෙන ස්පෙස තැන්ගේ මේ ගානයක්කි දෝනි කෙස් දෝනිලා මෙයාලා දෝනිලා සෙට් කරගෙන තියෙන වැඩ බලන්ඩුකුවනේ ඉතිී අක්ක කියනක ඇප් එකක් තියෙනවා දක්ක මොකද ශාන් වනාට ඇප් එකක් මට බන්ද එක්කෙනවාලයාගේ කලින් කමෙන්ට් එක අනි කියන්නක තරහ නැතුව හොඳ කොල්ල වගේ මොකක්දවා කිව්වේ වලනන එතන එක කිල්ල එකක් දාගණ්ඩ උන්න හැනි පව්කාරකමද මොකක්ද හරුවේ මගේ වචනයක් කියන්නේ එකට ඒමගේ පව්කාරකමද මොනා චීතය ආ චිප් එක චිප් එකක් දෙන්නක මට එම්ෆෝටින් ගහන එන ම එම්ෆෝටින කරන්න මට වුණු චීතයක් ඕනෙතවයි මංගෙත් බෙල මේ හදිසිම් කොට චීතයක් දෙන්න අත කතා කරන්න කියලා ඔය චිප් එක දෙන්න කාගාවද චිප් එක තියෙන්නේ ලෙජන් ගාව ලෙජන් චිප් එක දෙන්න ලෙජන් චබී මම බනි අපිට කරන්ට එක් ගියා. අපේ බනිට කරන්ට එක් ගිහිල්ලා. ආ ඉස්සෙල්ල මැච් එකේ. ඉස්සෙල්ල මැච් එකේ බනිට කරන්ට එක් ගියා. ඒක තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හයි. උඟ කාලේ ගේන. ඒක තමයි ඩිලා වෙලා කෝ කියලා. ආ සෝන් එකට අහුවෙලා නේ මලේ. ඒ රූපී කීයකින්වද? ඒකයිව මට ලයිව් එකක් හදන්න ඕට මොබයිල් ගලුට කිය කඳුට ගලුට මොබයිල් එකෙන් ඕට ලයිවදාන නම් මල්ලි ඔම්ලට ආකෙත්තම පවිච්චි කරන්නේ ආ පිසි එකෙන් ලයිව එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුන නම් ඕට ඔබස් එක හෝ ස්ට්‍රීම් ලැබ් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔය පැත්තෙන් එන ලජන් චාර්ජ් බුට ගන්න චාර්ජ් බුට ගන්න චාර්ජ් බුට ගන්න මේ වටින් වටින් ගන්න වටින් ගන්න ಚಾರ್ಜ್ ಬೂಟ ಚಾರ್ಜ್ ಬೂಟ ಗದ್ದೇಕಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೂಟ ಏ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಗತ್ತಗೆ ಎಡಕ್ಕರಿ ಪಟಂಗಿನೋ ಅವೇ ಕಂದ ಬಲ್ಲೆ මම යන්න තැනට ගහන්නද? ගියා නේද? මැෂින් ගන්න ගන්න. අර ගන්න ගන්න. අම්මෝ. ටැක්ස් බොයි. හෙක් හෙක්. මංගල කිල්ල එක හලෝ මේ මංගල මැච් එකේ මංගල කිල්ලක සෝන් එක කියුණාට පස්සේ මේ එතන දෙකයිද හිටියේ අනේ අයියෝ වෝල් එක මෙවුවා උන්නේ නැහනේ shit අරුණක් නේද ඔව්වනේ එයාගේ කිල්ල එක එයිද මට හීල් කරේ නැත්තොත් ජීටW ඔබ අපේ අවසාන මෙව්ව එක අයි සුලයි මොක්කද නිසා දැන් ආවි කොහොමද අක්කේ මට හොඳයි ඔයාලට කොහොමද කයිෂ්ක අද ඩයලොග් සිම්බලෙන් ටොප් අප් කරන්න අද විතර නෙමෙයි අද ඉඳන් බෑලු ඩයලොග් එයාට සිම්බලෙන් ටොප් අප් කරන්න බෑලු හයි සුගත් ඔයා තරු අක්කිට කිව්වේ නෑනේ මට රික් දානගේ තරු වෙඩිගේ ප්ලේ කරේ නෑ නේද हाय हाय हाय जीतू हाय कपू Bye, they got me. හත්තික්කේ එතන ස්කුවට් දෙකක් කලෝ හයිසා ඇයි බැරි මොකද බැරි හයයි නො හයයි ගේ හයයි එකක් අඩුවුණ මගේ හය ඩැමේ ජාරාරාරම් ටිකට ගහල මෙච්ච ඩැමේච් හඩකාරයන්ගේ වහල ලයිවකට එන්නන්න කඩකාරයොත් හර දෝනි කේස්ටු කඩකාරයන්ගේ වහල මොකා තේරුන්න මොකද මොකද ඇඩමින් බල්ල හයි සාමී ජනිතයන එතකොට මොකද ටප් කරන්නේ කාඩ්වලින් විතර එකෑනේ ඩිබේට් ක්‍රඩට් කාර්ස්වලින් විතර ජනී හල වෙල්කමටමයි ස්ත්‍රීම් ලෙමන් පෆ් නැද්දක්කි ලෙමන් පෆ් නෑනෑ නෙමට ගිට් එකක් එවාන්ඩක් අපි ගිබවයකට සෙට්ටම මල්ලි හයි තරිදු එක්කට මොඩ්දෙන්ට පවනේද කාරද නංගිටද ගොඩ දවස්සකින් වගේ සෙට්ටුනේ ඒ අපි ලාට ටප්කාන්ට ඔප්සන එකක් නැද වෙනතුකොට ඔප්සන්න එකඉතින් අරග තමයි දැන් විරාගිත හට විරාගිත පාලහිරු හායි සසිඳ ඉන්නවා ටොබක් කරන බැරියයි සිම්බලින් ටොබක් කරන දෙන්න අරු සොහා දැම් හලෝ හලෝ සිතුමින හයි සදෙවින වෝල්පෙට ආ වෝල්පෙට අහමෙනමලි මේ රෝස පාට එක්කෙනා තමයි වෝල්පෙට මේ ඉන්නේ මෙයා තමයි වෝල් දෙන්නේ හරිද අපිට දැන් ස්කිල් එක වෙනස් කරන්න පුළන්නේ මෙයා තමයි වෝල් දෙන එක්කෙනා එයා තමයි හලෝ ස්තිතරුණෙත් මතකයි අවිදු ඉන්නවා තශ්ෂීන් ඉන්නවා ලයික එකසි අනු අදක් බලාන්න කට්ටියම ලයිකයක් දායනම වගේ පලෝ කරන ඇත පලෝ කරන්න නිකවට බගේ බලන්න ස්ටායිකනෙ කලික් කල ෆ්‍රීස්ටා සත පහක් තියෙනවාද කියලා ඔයාලට හම් නිකමට වගේ බන් එක චුට්ටක් චුට්ටක් චුට්ටක් චුට්ටම චුට්ටක් වගේ හාත් සොම්බි සමරයි දෙතුන් දෙනෙක ඉන්නවා මම ලෙවල් 74 ඉන්නේ මල්ලි. ඔය හොල්මන් ගේම් ගහන්න මොකද මට තේරුණේ. නංගි නෙවෙයි නිකන් ප්‍රශ්න ආරත ඔක්කොම නංගි කියයි මට විතරයි. ඒක පොඩි එකක්. කරන්න දෙයකට. සනෝජ් තැංකව 75 ස්ටාස් වලට ගඟටාම ඔරුපදිමු මේ මම මේක වෙනස් කරේ නැද්දහලු එකමද තියෙන්නේ අයියෝ අනේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වෙන එකක් ටයිප් කරගත දැන් මේ ඉඩරුනේ මම ඒකමයි දාලා දවල් එකම දැන් මේකෙත් දාලා තියෙන්නේ අනේ අනේ මේ මලිඳු ඔයයි නවියයි සඳුන් කුමාරය කියන දේවල් මම සත පහල දැන් විශ්වාස කරන්න එපා වට ඒව මෙව කියන්නේ එන්න ඩකු ආ පෙන්ගුයින්න දෙන්නේ සෝරි සෝරි මම බැලුවගල දන්නවද කියලා <laughs> ඔවයින මම්වැල අර දණ්ඩවති කියලා හලමේ නොදැන නෙවේ මට අමතකනා නෙවේ ඕල දන්නවති කියලා පොඩ්ඩම්වල දන්නවනේ හොර ගෙඩියෝටික හොල්මන් එල්ස් ප්ලේක නැද මම මම හොල්මන් බයහලෝ මට එනිස ප්ලේ කරන්න වගේ රන්ගේ දබට පිදුම් කුස්සම ඔබේ දෙපයිට පොඩිවුණාල නොපිබුණු විලසි නතුවන් කියන්නේ තරුවක ප්ලයිනේ තරුව සෙට්ටු නෑවට උන් වටර් ගන කවුද ටික්ටොක එකක් හදන්ටද කවි හදන්න හදන එක මව මෙන්ෂන් කළ දාන්ඩ මගේ නංගෙත කිව්වනේ තේර දැක්ක නිවශා නවල තේරණනේ මෙන්න මෙ අනේ මටද මොනිකෝ අයෝ ජොයිස්ටික් බක් අනේ വരരുത് വരെ വരെ വരെ വരെ අම්බෝ මගේ ඔළුව තිදුනහලෝ අන්නේ හලෝ එච්චර ඩැමේජ් වෙනවා ආ ආ ලොල්ලේ නෑ මෙතන රජපුටුව දාන ඉඳගෙන යාට මහන්සිද කොහෙද මං හිතන්නේ මට ගහලා ඉතිපන් අලෝ තේරෙන හයි සරත් ඒක තමයි දාන කියලා ගහන්නේ කරලා මම දාන්නා මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලා දාන්නවද කියලා බැලුවේ ඕකේ නාවියා කඩවහල දෝනල කේස් කාඩ් ගන්න විදියක් නෑ ලයිව් එකට එන්න අත විදියක් නෑ ඔයාලා දැන් එච්චර කේස්ද ආතිකේ ම්ම් ඩබල් එකට ඕවනේ බලන්දානේ <laughs> ඒ සොහා ඇ මොකද කපවා හිනාවෙන් හර හිනානේ හලෝ මට ගැහ මිටක ඒ එනිමියෝ හාගෙන හලෝ තැබිි පාට එනිමිය කිටස් ගහල හිමෝට් එකක් දාන හර නමස්සේ නමස්කාරම එක දාන්ට තැබිලි පාට එනිමිය කිටිය තැබිලි පාට හැමේනිමියටම නමස්තේ නමස්කාරම් කියන නැතන් වට හඳුනගන්න බැන් නමේ තැබිලි පාට එනිමිය කවුත් කියලා තැබිලි පාට ඔහු තැවිලි පාටෙන මේකිටේ නව බලා ගත්තේ මොකද ටීට අකුරු ගඩක් තිබ ටිය අකුරු ගොඩ තිබ එනමේ ටීටීටීටීකුරු ටීටF නෙවේ හැබැයි එ මොකද හල ඔගලගේ ඔග ආමේ හලෝ මම අහන්න හිටියේ මේ ඔයාලගේ ගිල්ඩ එක හර පකිස්ාන එක් කෙනෙක් ඉඩවද පකිස්ාන් එකින් කෝ අරිස්නෙක්ත මොකද කෙනෙක් කෙන මහිතන්න මේ ප්‍රීජන්ම අදහන්කිව මේ යා රීජනම එකනෙ යාගේ ලෙවල් දහට එකවුන්ට කාර මේවා පේ බිබර් ටූනමන්ස් ප්ලේ කරන එක් කෙනෙ ඒ ඒ කවුන්ට එක ගරීනකෙන්මලු දෙන්නේ ඔවමට ඔවෝ ලිංකයකින් කුව ලොක් ගන්න දන්නේ මේ එක කැන්සල් කරනොලුේ ටූලමට උරුණයින් පස් එහෙම කෙනෙ කෙනවද කියන්නකෝ ඔයි අපේ හල්ලත්ක ප්ලේ කරනවා අහන්නකො හල මාර වැඩක් වුණා කියන්නකෝ හැබැයි යා ලස්සනයි හරිද එක වෙනම කතාවක් යා ලස්සනයි මේ මේකයි සීන් එක හරිද මට WhatsApp message දාලා අර මගේ personal number එකට මම හවුවා මේ දැන් මේ වීඩියෝ කෝල් කරනවා ඉවරයක් නැහැ මම දර ලයිව් එකේ කිව්වේ මොකද්ද තිරිසනෙක් මට වීඩියෝ කෝල් කරනවා පිටරට එකේ බලද්දියා හරිද මේ මං අව නම්බරේ කොහෙන්ද කියලා රැන්ඩම් සෙට් වෙනවා රැන්ඩම් කොහමද දාලා මගේ නම්බර එක හම්බෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ එයාට එයාට මංකෝ මම ලයිව් කරනවා කියලා ඊට පස්සේ දැන් එයා දන්නේ නැහැ මම ෆ්‍රී ෆයර් ගහනවා කියලා අරම කිව්වම තමයි දන්නේ ඊට පස්සේ ආයා ටූර්නමන්ට්ස් වල ප්ලේ කරපුවා ඒ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ස් උයි එයාගේ account එකේ ID එකයි account එකේ ඇතුලේ තියෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකුයි එන බරලට ලොට් එකක් එව්වා මට ඒ account එක level 40 වුණාට ඕල් ලයිට් එකක් අල්ලුවා ඒක level 18 හලෝ එක ඔක්කොම තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා උගේ ඌ යකා වගේ ප්ලේත් කරන හොඳ ටූලමන් කප් පිත් එක්ක ඔව් ඔව් එයා කිව්වා ගරීනාකෙන් එයාට මම ඉතින් විශ්වාස කරේ නෑ හලෝ දැන් කාලේ මිනිස්සුන්ව විශ්වාස කරන්න බෑනේ හලෝ මාව අන්දනවත් දන්නේ නෑනේ ආසෙනි අසෙනී ඒ ළමයා ලස්සන නෑ සෙනී එච්චර ලස්සන නෑ පොඩ්ඩක් ඔයා තරම් ලස්සන නෑ නේද එක මෙතන එලිමේ කියනවානේ තට්ටු දදා අනේ අනේ මේ නවිය නවියාගේ ප්‍රෝනංගිල තර මම ප්‍රෝ කෙනෙක් නෙවෙයි නවා එන්ඩප මට අපහස්ස කරගෙන හරිද ආයි පටන් ගත්තද ආගේ ප්‍රෝනංගිල තර මම මේ ප්‍රෝ කෙනෙක් නේ මම බොටෙක් තමයි මොකද ඔය ටීචර් කෙනෙක්ද ටීචර් තමයි යන්නේ කරේ දැන් නවත්තලා තියෙන ඩිග්‍රී එක පටන් ගන්න මේ එයා හල මගේ ස්ටේටස් වලත් රිප්ලයි කරනවා මම ඉතින් සේව් කරා හැම වෙලෙම අහනවා වයස කීයද වයස කීයද කියලා අරන් පනින්න දන්න පකිස්ානය නහලම හැබැ මුස්ලිම්න හරියන්න අියක් පහලාරෙන් යවයි මම සෙනියට මගේ හදවතින් මාදරය කරන හලු සෙනියට බූට තියන්න බෑ අවුරුදු හයක ප්‍රේමයට මෙවෝතිලා මට පිටරට පුද්ගලකයක අඩ පුලන් දෙහෙම මං අහන්නේ මේ කෝහල මෙතනට පෙනමිය ආ අරින්නේ උඩ ආසියෝනේ පොඩ තියාගන්න මල්ලි ඕන වෙයි මට හැන් කියනවා දැන් කාසි ඕන වෙයි කියලා මේ උඩ ඉන්නවනේ යා කොහමද එතනට ගියේ අනේ අනේ ඩබල් වෙක්ටර් එකක් ඉන්නේ හලෝ කොහෙද ඉන්නේ නයිස් ආ දෙන්න G2 ස්කිල් දාලා නැතුව එදිය. ලෙජන් මං ගිහින් අල්ලන් ඉන්න. ඩබල් වෙක්ටර් එනිමි එකක් ඉන්නේ මෙතන. අනේ අනේ. ඔයද ඉන්නේ? මේ මංගාව ඉන්නේ හලෝ. මොකද අනේ ඩබල් වෙක්ටර් එච්චර රේන්ජ් එකක් තියනවද? 7k. නම් සාබල් වෙක්ටර්. ඩබල් වෙක්ටරින් අපි ගැහුවොත් තම වදින්නේ නැති. එයා හැබැයි මගේ යාරිත ගහන්න එපා. මේ ගැහුවෙක් ගහනවාට. යහලුනාද? ආවා යට ගන්න මං දුරින් එකින් එක ගන්න. ආයා වෝල් එකක් දාගත්තා පරාසෙ. මම left යනවා left එකට අපි යක්ක left යනවා left එකට. ආ නෑ නෑ නෑ මම කැමති නෑ දැම්ම left left එන මාට XM8 එක left කරගන්න බෑ. ඩවියක් දැම් වටුණා. ස්කෝඩ් එකක් ඉන්නවා ඒ කොහෙන්ද දන්නේ මේක පාට එනිමි පැටව දැම්මන වගේ වුණානේ අන්න අර තිරිසන් එනිමියා කියලා බැන්නුවා තැඹිලි පාට ලොකු අයියද නැහැ අනේ යා කොට කලිසම කැඳන් හිටියේ කොට කලිසම අනේ හීල් කරනවද කොහෙද අර නංගිව ఎనిమిదని අයියෝ එතන කී දෙනෙක්ව නොක්කරාදනේ මේගොල්ල හීල් කරනවානේ අපෝ මෙතන ඇවිල්ලා තමයි වටවිවා යෝ හලෝ ඩැමේජ් විතරයිනේ මොනාදානේ මහව අදකාරේ එනිමිලා ඉන්නේ අපිට කිල් එකක් දාගන්න දෙන්න ඇති හැටියා ආතල් දෙන්න එපා ගෑණි අය කත කරේ හයි සනෝජ් නම කියන්නක මගේ කසන් කාවින්ද අදිශයන හයි කිල්ලෙල්ලන විතරට කොලට ගහන්න දෙන්න අන අනිම ඔයින්න කටවා හලෝ හලෝ ඇලෙක්ස බ්ලක් සෝඳ මලක සෝඳ පොදක් දෙන්න බැරිදල නුම් බෙසතර ගින්දරදී සැ වෙනවා දැනින් කියවන මක්ුණත් හර ඔයම්බට මැනික වගේම ලස්සන කියන්න අනේ අනේ අනේ ඔය ඔය බටර් වලට රැවටුන ඉස්සර හලෝ මේක පිටරට මේ මැච් එකක් කනේ පිටරට කට්ටිය තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ කිල්ටක දාගන්න පින නැහැ එච්චර පව්කාරකම සෙනි මන් දන්නේ මොන පව්කාරකමක්ද කියලා මගේ. දැන් මට එතනම ලෑන්ඩ් කරන්න තදියම තියෙන ඕන් නෑනේ එක්කෝ. තදියම තිබ්බට වෙන දිහාවක ලෑන්ඩ් කරමු. ප්‍රෝ වෙලා. චරිතයි කියන්නේ ඉන්නවා. අනේ අනේ මට වෙන වැඩ නෑනේ එක එක්කෙනා කිල් උස්සන්න. අරේ යන්නහලු යන්න. කුලප්පුවා. සමාවෙන්න සුතුමැණිකේ නෑ නෑ. මම නවිඳු සඳුන් කුමාර මරිඳ තුන්දෙනා ගැනම දැන් අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. ආ සයිබ බොට්ටු හොළු සිරාවට. එහෙමත් නෑනේ. බහලා ඒ ටික දාගන්න එපයි. ඉතින් එතන ස්ක්වාඩ් දෙකක්. ගැම්මක්. Hey, hallo. හලෝ එකට නම් ඇඬෙන්නාව හලෝ වනේ වන හතුරෙකුටවත් ඒ වගේ අපල උපද්‍රවයක් සිද්ධ නොවේවා ඒ සාපෝ අනේ පහළ මාහිය කරන්න පිටුව නෙමි ආතිකේ මොන මොන පව්කාර කවද්ද වට මේ වෙලා තියෙන මන් දන්නේ නැති වෙන්නේ ආතිකේ කියන්නේ හලෝ මෙඩි නැති මට මෙඩි ලූට් අනේ අනේ මෙතනත් එනේ මිනේ අනේ ප්ලීස් ආයපහම මාව හීල් කරන එක මෝඩයා අනේ! ළඟ ගහන එකක් දෙන්න. අනේ බෑ හලෝ මාව මරන්න පන්නන් එනවා. ආයෙ මරන්න එනවා හලෝ. මේ මම යනවානේ බැක්කෙන මොන මල විකාරයක්ද මන් දන්නේ හලෝ වෙපනුත් නැහැ අනේ ඉන්න නෑට මොකක්දර චිකන් එකේ ඇඳුම ගලවල එනකම් මොන විකාර ඇඳුමක්ද මන් දන්නේ ශබයාගේ නම්බර පේජිකේ තියෙනවා නම්බරක මංගිනින්ද ලයිවට හා අනේ අනෙමි මරණමයි මරණ පය දැනෙනවර දෙව් සදයව් බලන්න හලු එතුර පාච සතුටන්නේ ඒගොලොන්ට හලෝ හලෝ නෝටය අති අතියා යාලට මාරය කියන පට්ට සතුටක් ඇතිනේ හලු මංවගේ කෙනෙට්ට මේ ගවල ලොල්දානා කියන්නේ අන පත්ත සතුට නේදී පවතින් අපේ තාවකාලික සතුට වගේට ලබා දෙන්න ඕනි මම ඇත්තරම මේ මට කියලා දාලා නෑ මම කරන්නේ එනිමිලාව සතුට කරන එක. යාට කියලා දෙනවා මට ලොල් දාන chance එක දෙන ඉතින් යාලට යාගේ තියෙන දවසේ <laughs> ස්ට්‍රෙස් එක නහර තියෙන ප්‍රෙෂර් එක වගේ තියෙනවා නා එතකොට දුකින් ඉන්නවා නා තරහින් ඉන්නවා නා ඒ තරහා දුක කරදරය ප්‍රෙෂර් එක ඔක්කොම මගේ පිටියවල යාට පුළුවන් හිත සැහැල්ලු කරනවා. ඒකට තමයි මේ බීආර් <laughs> ගහන්නේ. ඒක වෙනකොට නෙවෙයි. අයියෝ දෙයියෝ. අයියෝ අයියෝ. ඔය ජීවිතය ගැන යා යථාබෝධය ලබා ගත යථාබෝධය. යථාබෝධය කියන්නේ ටොපප් කරන්න බෑන උදන් ටොප් කරන්න බෑ මරු බැනැත්තා ආයි මේ ඩයිලොක්කු සිම්වලින් ටෝක් කරන්න බැරි ආයි ටොප් කරන්න දෙන්න ඇරු ටෝකන්නකු එකත අයිට පක් කරන්න එපා මං වගේ අම්බන් ගේම් වලට සල්ලි වියදම් කරන්න. එකෙමකේ හිනාව අප්ප බොට්ටු දෙනවා බොට්ටු මට ගානවා හලෝ. ආ මට chance එකක් දෙන්නකෝ එහෙම නඩද? ආ ඔයගේ stress එක නැති කරගන්න chance එකක් දෙන්න ඕන. ඊට උදේට custom එකක් හදන්න සහ ආට මගේ chance එක ලබා දෙන්න. ඕමිනන්න තොරට ගහන. මේ මොකටද? කවුද බං මේකී ආමන් දැක්ක ටික්ටෝක් එකක් එක කියන්න කියෙන හරිද ඒක ඒක නිබද මං කියන මම තමයි ඕලගේ ඕලගේ අම්ම තරහගහාම කියනනේද උඹ වගේ නමෙක් හදාගත්තු එක අපේ පවබම් බලපං අල වටේ පිටේ ඉන්න ළමයි කොච්චර හොඳද හැදෙනවාද අනේ වටේ පිටේ ළම ඇතම මම ඒක තමයි ඔලගේ ඔලගෙදරක් ඇදේ වටේ පිටින්න ළමය තම මම ආරයි අම්මයි තාත්තේ කියන්නේ මං දිහා බලලා හැදෙන්නේ. වතේ පිටේ ඉන්න ළමයා. මන්නේ මේ දෙවට ගියා අම්මානේ අම්මා. හාරනේ දහාතියේ. අනිත් ඒ කියන එක තේරුම් ගන්න. ජීවිතේ අනිත් ඒවම එක තේරෙන. ජීවිතේ විතරනේ මේ හැමදේම අනිත්‍යයි. හලෝ. හලෝ නුවන්. සසල කාල කියලා දෙකක් තමයි හිතේ වේදනාව හලු මම හිනාවෙන් එළියට දාන්න සිරාවට. හිතේ හිතේ තියෙන වේදනාව තමයි. කොලෙක් ඉන්නවා දෙන්න හල ඉතින් ඉන්න එම කෙනෙ පරිප්පු පරිප්පු තිබ්බද කොහෙද ඉතින් නවියා නවිය ඕට හලු බලන්න ලයවතින්නේ ගිහිම් බලන්න හලෝ දැන් අරි ගිහින් කමිස්සාන හුරතල් කරන්න අද ගිහිම් බලා දවත පොට් ලයිම් බලාගන්නට බැයින මල ඕල බතර චපේ කමෙන් පේන්නේ ආ හලෝ හලෝ හලෝ කරම්බෝලේ කකුල ඇයි ඇයි මොකද සහ මොකද ආසේනගේ දෙන්නේ කොන්්ඩි ගඳ සුවඳ ඇල සුවඳ බුද්ධි මොකද කස්ටම එක වන්ඩ සස්මන්නන් ගහන්ඩ බැ ල් පාර කැපද ගානක් පත් නැතින් හැබැහල ගානක් පත් නිතුකී ඒ මේ මොකද උනේ හල මඳ එක්කෙන එනමය අපපුනාද ඩවුල නාද කස්ටම් නැද්ද අප කස්සෙන් නෑනේ අප බලමු අරක මොකද වන්නසස් වන්නන් ගන්න බෑ හොඳේ හයි වදන යනකොල අපිට වැඩ කරන්දීලා ඉතින් වැඩ කරගන්න ඔබ හලෝ ගිහිලම අල්ල ගත්තයි ම අල්ල ගත්තද ඒ තිහා කප්පුනේ කොහොම දානේ ඩැමේජ් කියද මන් තමයි වැඩිම ඩැමේජ් දාලා තියෙන්නේ තිතින් උන කස්ටම් එක මොකද්ද බල වන්නසසන්නම් ගහන්න දෙන්නේ නෑ මං ඒ ලයිව් එකේ ගාමු හරි බං එල. මොකද්ද වන්නස ස්පන්ද? මේක වන්නස ස්පන්ද මං හිතන්නේ වන්නස ස්පන්. ඒ කස්ටම් එක හදපේ කියන කැමතිද කියන්නකො ෆෝසස් කරලා එක ප්ලේ කරන්න. අනේ බුද්ධිම වන්නස ස්පන් බෑ බුද්ධිම ඔළුවත් කැක්කම යෝග මතක් කරාද. තලෝ මං කියවන්න බෑ කියලා උදේ ලයිව් එකේ ප්ලේ කරමු. ඊයත අරුපයි කිල්ල. ඒ මොකද? මොකද ආ? නව්‍ය පාඩු ඉන්නවා ගොහොලු අද දෙන්නතුව අද එකොළොස්ථාගා ගන්නම කියනද ට්‍රයි කරන්න සික්සස සික්ස ගහම ඕෂදයක මරු ඒක මරුව බියර් කස්ටම් මං හතන් ඔයාලා කැමතින 6 6 4 සේම ගානට টොප් අප් කරන්න දෙන්න යන්නේ මගේ බෙස්ටි වෙනවද අප්පා බෙස්ටි බෙස්ටි ඕනන්නේ මම යාළුව වෙනම් බෙස්ටෝ බෙස්ටි ඕනනම් වෙන්න බෑ බෙස්ටෝ බෙස්ටිව සීන් හරියන්න යන්නේ මම අදන්නද බියර් කස්ටම ඇතිසර මම මල්ලි බියර් කස්ටම අදන්නම් ඔල කැමතින සික්ක් කස්ටම එකගේ හදන්ට සොහා ගල්ස් කිල්ඩේ ඉන්ඩ සොහා කෙල්ලොම විතර එක කාඩ්ය කලෙෆ් ඇයි කාඩගෙන මංකුණාද um, අපි තා චුට්ටකින් බියාර එකක් හමුවේ කට්ටිම ලයිකයක් දාම ලයික් සයිසිය කරමුද අයියෝ කිට්ට එක මාරු කරන්න හිටිය හලෝ දැන් ආයි මේ කිමුට් කාපියකෝ අනේ හලෝ මම මේකේ කිට් එක මාරු ගන්න හිටියා මාරු කරන්න අමතක වුණානේ. කමනේ අපි ආපහු එනිමින්ට සතුටක් ලබා දෙමු. මොකද මයිකේ බග්යාලු ඉලෝස්තුත් මේ නෙතුකි අපි ආලු එමු නෙතුකි. අනේ අනේ මේ මන්නේ දුමර කාගෙන්වත් උපදෙස් ඕනේ අහලා. කෙල්ලෙක්ගේ ඇඳන් පලෙන් ගෑ මොකද? පලයන් ගෑනි බන් සබි සබියක්. ඒකේ මොකද තේරුණේ රොකි. මගේන වෙන්නේ කොහොමද නාදනින් කියන්න තේරෙන කියන්නකෝ CCTV එකක් හැම දැනම දාලා නෙවෙයි මම දැක්ක එකක් එදා කිව්වේ මම දැක්ක එකක් කිව්වේ thank you සරීත් thank you ආ සරණයි පරිස්සමයි <laughs> thank you සෝරි මගේ වැරදි වැඩ කරන තිරවෙලාව ඒකන හලෝ ඒකන යනවා වැඩ නැති වෙලාවකෙන්ට බැබුදු සයන චරි චබි මොකම තරහගේ හිත රිදිලා ඉන්න හලු හිත රිදිලා ඉන්න අපෝ ටොප් කල ඉවර ඒකන යනේ මාරකෙස්ස මේ අද අපේ ගොල්ගල් සංගීතයක් තියෙනවා එන්නද මම නම් ගියේ නෑ හලෝ ඉතින් සුදු මහත්තයා කේස් හලෝ ගියේ නෑ ඉතින් සුදාත්තිකේත් සුදාත්ති සුදාත්ති කිව්වා ගිහින් තිම්බුණොත් අඩු කඩනවා කියලා කියන ඩබල් MP සේනී ඇයි සෙනීම එක MP හෝඩිය මාරු කරේ මේකෙන් වදිනවද නෑ ඇසෙනී කිට් එක ඔව් අනේ මට අමතක වුණානේ කිට් එක මාරු කරන්න. කිට් එක මාරු කරන්න අමතක වුණානේ. මට ආයෙත් කේන්ති ආයෙන්නේ. අපිට ඉතින් ගානක් අදාවට කේන්ති ගෑකේ. පානතුරේ ඉන්න ජනිදු සුනිල් හලෝ. ඔයා වෙන්නක් වේද? නැහැ මරි මම පානතුරේ ඉන්නේ. අපේ ගේ ළඟමයි තියෙන්නේ. අපේ ගේ ඉස්සරහා වත්තක් තියෙන පොල් වත්තක්. ඒක හැපැත්තේ රබර් වත්තක් තියෙන. ඒ වත්තේ හැපැත්තේ තමයි සංගීතය තියෙන්නේ. සුනිල් හැලෝ හෙඩ් එක ගහන් හෙඩ් එක මම හෙඩ් ගහන නෙමී හලොම ඉමෝට්ටලින් බේරෙන තමයි මේ දැන් ට්‍රයි කරන්නේ පත්ත සතුටක් ලබනො එනිමිති හතිකේ හතිකේ ගම්ලක පැම්ටෝ මනාත මේ ඔලට රේඩම් කෝඩ් එකක් දෙන්න තලම මගේ යාලුකි වෙන්නම් අනේ වෙන්නම් යාලුවෙක් එන්න 666 ගහමුකෝ තිස්සර හදාන එන්නක් ප්ලේ කරන්න අපි ගහමු ම්ම් මොකක් වුණත් අපි අයලා අයවල ප්ලේ කරන්න එන්නේ කියලා තියෙන ඉල්ලම බලන්න good job අපෝ ආයෙ නම් මං අර ගහන අපේ අක්කයව කායදව දෙන්නේ බලන්න බලන්න ආදරි මට හරි සතුටක් ලැබෙනවා හලෝ මාව මාව මෙව්ව කරන මිනිස් අතර මට ආදරය කරන පිරිසක් ඉන්නවා කෙනෙක් මට ඇත්තටම සතුටුයි. ඔයාගේ පොල් අත නෑ නෑ අප අපිට පොල් අත නෑ හලෝ. ඒ රූබී අපිට පොල් අතක් නෑනේ මේ අහිංසක දුප්පත් අපිට තියෙන්නේ මේගේ විතරයි හලෝ ඉතින් පොල් අතු ඕන්න යනි පොයි පොල් අත් තියෙන ගස්සල ගෙඩියක්වත් නෑ එනිසා අපේ නෙමෙයි ඉල්ලෙකට ගනින් හයකෝ කෙල්ලෙක් වෙලාවාරකු ගන්නන් ඉල්ලෙක දැමුවට පල්ලත් කියනවානේ අපේ වෙලාවට ඕක කවුද දොරට ගහන්න හොමින එන්නේ කියන ගහලා එන්න හරිනේ ශීඝ්‍ර वो कैंडी खाते यहाँ पे මේ අපි ඊළඟට ගහමුහාලේ ඉස්සර කරලා මොකක් හරි එකක් අද ඉරිසර අතු බියාරිකේ වරුණාම හදන්නම්ද බියාරික ඉස්සර හැදුවේ නැහැ ඔයාලට පුළුවන් වුණා දැන් හදන්න අපේ මෙසේජ් කියලා නැති කියවනවානේ ආහා ලන්දේ බොත්තු තර බොත්තු මාව තරනවා ඒකයි සීන් එක මම තරන්න බොටෙක් නෑ යන්නේ සබියක්කේ මැජික් සිටි ගියාද අම් අද ගියේ නෑ යන්නේ අද කිය නෑ හලෝ මෙයාට බොක්ස එකක් තිරිගත යම් බලන මේකවත් කිල් දෙක තුනක් දාන්න පුළුවන් ඉද බලන්න ගෙදර ඉන්න සස්කරා බෑ අපේ ගෙදර ගෑල් ළමයි තුන්දෙනෙක් කියනවනේ හලෝ ඒ නිසා බෑනේ කොයිද කිය දොරයිනේ කියන්නේ ගන්නකෝ ගන්නකෝ කියන්නේ ගෑනු ළමයි ඉන්න ගිල්ඩේට කොහොමද ආව ගන්නේ ආය එන්නෙත් නෑ බලන් ඉන්න. ආ එන්න ඕනේ. යන්න. thank you කවි හැමදාස. එහෙම තමයි ආස. මේ කවි ඇඟිලි තිබ්බ පළියට දික් කරන්න එපා chat එකෙන් බෑන්ඩේ. අපි නම් දන්නේ අපේ message කියවන්නේ නෑ නේද? අයියෝ ළමය තෝර තෝර කමෙන්ට්ස් කියවන්නේ නැහැ අනේ. ඔයාලා තේරුම් ගන්න නෑනේ අනේ. අලුතෙන් ප්‍රෝචබිය විතරක් නම් ඉතුරු ගන්න එපා. මොකක් වේවිද රීඩම් කෝඩ් එකක් දාපන්කෝ ආදරෙන් ඉල්ලුවොත් දෙනවා ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ රීඩම් කෝඩ් එකක් දෙනවා එතකොට හදන්නද මොකක්ද මොනකත් ස්ටම් එකත් හදන්න අනේ හලු චම්මාල් කෙල්ලෙක් කියලා ආවොත් ගන්නවද එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔය මුතු මෙච්චර මෙසේජ් දෙම පේන්නේ නැද්ද දැන් තමයි දැක්කයානේ දැන් තමයි හලු දැක්කේ අය රිම්සාන් සැර වැඩිද මන් දැක්කේ මොකක්දන්නේ මේ කවුද දුර කරන්න අපේ චූට්නම් කියන්නේ දුරට ගහනවා පිස්සු හොන්තු තුනයි තියෙන ආ නැතන එකක් තියෙනවානේ එක්කෙනෙක් හිල් කරත හැකි මම ගෙල්ලෙකට ගන්න සික්සස සික්ස එක හදන්න මලි හදර දාන්න අයිඩි පාස මේක ඉවර වෙන කලින් හදර දානද හැබැයි අයිඩී දාන චුට්ටක් මේකේ මේ අන්තිම හරිය වගේ වෙද නැත්නම් අපිට එන්න ඉඩ නැති වෙයි. චබියක්ගේ දැන් කොහොමද ලොකු සීන් එකේ එකයි මම මැසේජ් බලන්න නැත්තේ. ඔකේ ඉන්ෆාස්ට්‍රක්චර් තේරුම් ගන්න තමයි කොල්ලෝ ඉතින් ඈ ආදරෙන් දෙන්නකෝ බඩ රීඩම් කෝඩ් එකත් මට නම් එපා වෙනවා නේද? අනේ වාසු දානකෝ රීඩම් කෝඩ් එක කන්ට එම් කියනවනේ. සිම්පලි ටොප් අප් කරන්න දෙනවා වෙනම රීඩම් කෝඩ් එක කරගෙන. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් අවුලයි දාන රීඩම් කෝඩ් ගන්න ගිහලා. හත්තික්කේ හීල් කරානේ. Good job. ඔමෙන්න. මම රීඩම් කෝඩ් තුනක් දාන්න chat එකට. තුනක් දාන චුට්ටක් මේ මෙතෙන්ට එනවද? එයාට ගහන්න. එයා ඉන්නව තාමත් එතන. ලෙජන්ඩ් එන්නකෝ. ඕ මියා. ඔය වෙපන් නැතුව දාවේ. මේ මේක ගන්නකෝ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඉතින්. මේ ඒ ඔතන එනිමික් ඉන්න මේ බනි බනියෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා. වන්නසස්සන් උදේලාවිකේ ප්ලේ කරමු. පොටක් ගාර දෙන ගැන පොඩ්ඩක් කියන ද රීඩම් කෝඩ් එක හොයන්න ගියාට පස්සේ ආපහු එනිමි ගහයි. ඔච්චර හිල් ගන්න පුළුවන්ද මේ ළමයිට? වැඩි වැඩක් වුණාම අපේ මෙසේජ් පෙන්වන්නේ නැද්ද? වැඩෙක් වුණාම එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඉස්සර ලයිව් එකේ 50 60 70 100 වෙනකන් කො ඉන්නකොට කොහොම හරි කමෙන්ට්ස් ටික මිස් නොකර කියවනවා. හොඳේ කොහොම හරි. එතකොට මේ තරම් කමෙන්ට්ස් යන්නේ නැහනේ. දැන් ලයිව් එක පටන් අරන් විනාඩි 44යි කමෙන්ට්ස් එනවා 1080ක්. ඒ 1080ෙන් මට කමෙන්ට්ස් එන්නේ නැත්තේ චුට්ටයිනේ. ඒ එකක් දෙකක් මිස් වෙනකොට පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඒව කියවන්න එපා. මට එතකොට හැම කියවන අය කමෙන්ට්ස් ඇත්තටම කියවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලයිම කියවන කමෙන්ට්ස් මම මිස් කර කර කියවන්නේ. මම මෙතන ප්ලේ කරන ගමන් කොහොමාරි කමෙන්ට්ස් එක කියන ඔයාලා වෙන ලයිව් එකකින් කමෙන්ට්ස් ගන්න මං හිතන්නේ මං තරම් කියවනවා ඇති කියලා. චුට්ටක් ඒති තේරුම් ගන්න ඕන රෑන්ක් මැච් එකේදී ඔයාලට කවට කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට තව දෙයක් ඒ වෙලාවේ කරන්න කිව්වොත් එහෙම අමාරුනේ වැඩේ කරන්න නේ. ඉතින් මං ඒ වුණාට කොහොම හරි මේ පුළුවන් විදිහට කරනවා. පුළුවන් විදිහට කියන්නේ ඉතින් උපරිමයෙන්ම කමෙන්ට්ස් එක කියවලා මේ කමෙන්ට්ස් කියවන කියලා මම කොච්චර එනිමිගෙන් කනවාද? ඔයාලා ඒ වෙලාවේ කමෙන්ට් එක කියවන කියලා නේද එනිමිගෙන් ගෑවි කියලා පොඩ්ඩක් ඒක කියන්නේ. ඒ වෙලාවට කියන්නේ මට hina වෙන එක නේ. හැම වෙලෙම සාධාරණව හිතන්න හැම පැත්තෙම. ඒකයි කියන්නේ. ඒව මෙව කියවන්න එපා. ඒ ඒ කමෙන්ට්ස් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මිස් කරනවා. ආ මේක අක්කලා ලොකමනේ බැරල් එකක කරගෙන ඕවනේ කරන සිරාවේ. ලොකුකම ලොකුකම හලු හිවින් පොටා කොහොමද ආකෙ කටද අමුතු වෙලා මෙවෝ කරන්න අයු අරාර ළමියාව ඇයි හිවීන හිවීන මොකක්ද කරේ හිවිනිගේ කමෙන්ටි කරීමූ කරාද අඩේ හිවින් බොටා මගේ ආඩුවෙක් කරෝ මොකක්ද එක කමෙන්ට් එක ඩිලිට් කරද නැතන් යාව බෑන් කරාද හායපුල් අන්න අර එනිමි ලෑන් කරන එයාලට හම්බෙලක් දන්න ඔයාල මෙතන අපෙන් ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තුනාට මේ සාධාරණ හිතන්න පේනවා නිති අටනම් එපා වෙනවා දැන් කිල්සුත් නෑ මේ මැච් දෙකේම සිරාවට අක්කි වෙන ලැවල එම ඕක තේරුම් ගන්න තරුෂ කමෙන්ස් කිය දහයක් විතර තන දහයෙන් නමයක්ම කියවන හොදේ නවෙන් එක් දහයෙන් එකක් මිස්සවන අම්බෝ ඒක මහා ලොකුවට දරගෙන ඒකම කියවන කමෙන්ස් කියවන දැන් ලොකුකාම වැඩ්ඩයකුණ හමාරකයි විබේෂ් ප්‍රගත්තාම මේකයි ලෝකෙ නැති කතා අරේ මන්දන්නේ අපෝ ගෙවල මිනිස්සු කොහොම ඉන්න ඇද්ද කියලා හයි මේ රංකා ශබි ලයිවලක හලෝ අවහිතින් සික්සසික් කස්ටම එක හදනාද නැත්තමං සෑප කස්ටම එකක් හදන්නත මොකද කරන්නේ අනේ ගනාගනිව මට දුකයි හාකු හායි මට හයිකිවෙනෑ වන අඩනාලක හයි දැ සැපද මරු හැබැ කමෙන් කියවනකින් ආයි කෑවා සිරාමේ ලයිව එකේ කමෙන්ට් කියවන අනිත් වෙලාව දාලා බලන්න. ඒ එව්වා එව්වා අය නෙවෙයි හලෝ. මුල්ල පටන් ගත දවස් නම් මම කමෙන්ට්ස් එක ඔක්කොම කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉතින් එක පැත්තකින් සාධාරණ මුලින් පටන් ගත දවස් නම් මම කමෙන්ට් එකක්වත් මිස් නොකර කියවුවා. ඉස්සර 20 30 40 යනකොට වගේ නෙමෙයි දැනුත් ලයිව් එකේ 180ක් බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් 180 දෙනාගෙන් 80ක් විතර එකට එකතු වෙලා එකපාරට කමෙන්ට්ස් ආදී මම කොහොමද නේ මෙතන මැච් එකේ ප්ලේ කරන ගමන් කමෙන්ට්ස් 80 කියවන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න එයාස රීඩම් කෝඩු තිලෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න ලොබියට යනකා අනේ අපේ ඉතින් දෙන්නම රීඩම් කෝඩ් තුනක් දාන එක දිගට එක රීඩම් කෝඩ් එකක් එකිනෙට විතරයි ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේක පාර ගන්න කාට අනිත් අයට chance එක දෙන්න පොඩ්ඩක් අර 666 එක හදනවද කියන්නකෝ මරි ඊළඟට BR එකක් හදන්න හ්ම් මේ සොහා ඔයා මන්දර සොහාවත් මේ ඔය බල්ලු බල්ලු ගන්න කියලා අප ඔයාත් මේ බෑන්ඩ් වෙනවා chat එකේ ඊ මොකක්දානේ මේකෙන් 12 හෙව්වත් වදින කොහෙන්ද VSS කරේ අනේ 15 මාව හීල් කරන්න මම නවත්තට දානවා මේ බිජ්ජාචාරාව කැහිල්ල හරි ඒ ගමන නිසාන්න මොකද ඒ ගමන ගන්න එක මැක්ස් කරලා දෙන්න කොමගේ MP5 එක මැක්ස් කරෙත් නැහැ මම මං හිවින් කවුදක මම බ්ලොක් කරේ ඒක තමයි මම බැලුවේ හිවෙන්න කවුද බ්ලොග් කරේ හත්තික්කේ මම කිව්වත් එක හිවෙන්ගේ සමටකට මොකද වුණේ කියලා මේ සික්සසික්ස එක නෑනේද මුකුත් මැසේජ් නෑනේදයගෙන් හදර තියෙන තිස්සර අයිඩි පස්ස දාන මලිබං කොපි කරග අප ඒ ගහන බියාරකක් ගහම් ලයිව එක ඇත් එක්ක දානකු මලිම අයිඩි පස්සෙත් කොපි කරගණ්ඩා කමෙන්ට් කියවන තව එක්කෙන්න තියාගන්න එතකොට ඔයාලට යාග කන්දස් කිරාවෙන් මගේ කන්දස් කිරාව දෙකම හතර පස්සේ ලයිව එක පාවි ඔය ඩොප ඕනේද දැන් චාලක හලෝ තිස්සර අයිඩ පාසෙත් දානකො හොවෙන්න මල්ලි ප්ලේගන්න පිස් කොඩකෙන්න හක්කේ අමාව කියෙන හලෝෂන් ගේමින් හයි හයි එක දෙසිය දෙකක් ඉන්න ලයිව එකේ ලයික් කරපනති සෙට් එක ලයික් කරමු ඒ වගේම ෆලෝ කරේ නැත්නම් ෆලෝ කරන්න ඉස්සර මම කොපි කරගත්ත මන්දි කොපි කරගත්තා එහේ අක්ක දැන්ටික මැක්ස් කරන මගේක මැක්ස් කරවෙන්න පොඩි අයිඩිය එකක් තියෙන බලවා ගෙන පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න ඒක හරිගියොත් අනිවාර්යම අපිට පුළන්ගේ ලයික බාල තුන් හතර දෙනකේ තියෙන වෙපස් ටිකක් මැක්ස් කලා දෙන්න බලමු සෙල්ලංකාර සඳුර මං උදේට ටීම් කෝඩ් සානමාලි ඔයාලට එන්න පුළුවන් මාතක ප්ලේ කරන්න ආ ඔයාට දැන් ඔයාගේ අතරිදර මට බයින නිසා අපේ නිසාන්ගේ ආදරේ ඉතින් මන්තේ ගත ඇමට ඔපක් කරන්න බෑනේ ඔව්වනේ මාර් කේස් එක තමයි එකේ දැන් කියන අර ඒ ලයිට් එක විතරක් හරි දාගන්න අයට එලා එහෙම ගන්න ඇයිද අඩේ කිල් එක ඉස්සන මේකයි හයි භාෂිත මගේ මැසේජ් එක කියවන්න ගොඩක් වෙලා ගියා ආශාන් සෝරි ඉතින් මිස් වෙනවා වැඩියෝ මම ගිලේට ගනි ඔහොම කිව්වම ගනි බලන් ඉන්න මේ ටොප් කරන බැරිදි සිම්බලින්ද ටොප් කරන දෙන්න හැලු හයි අස්සී භාෂතියනවා සිහන්න ආව ආවා දුක තමයි ඕවනේ හනේ මන්දව සත්වේරන්නද කියලා නිශාන් හැලෝ නිශාන් ah, කමෙන්ටි කියන්න කොහමරි කියවනවා ඉතින් අනිත මේ වෙලාවේ දැන් කිල්ලලා ඉන්න වෙලාවට මට කමෙන්ට්ස් ටික විශ්ව කර කියවන්න පුළුවන්. උන්ට ප්ලේ oh. කරන වෙලාවට ඉතින් කමෙන්ට්ස් මිස් වෙනවා. කමන්න එන කෙනෙක් දස්සෙන් හඩෝ හලෝ අපි නර්දින කස්ටම්ෙක් ගහල ගහම් බියාර එක දැන් අපි ඔයට ආදරනය කියලද කියා ඔයා සඳන් කුමාර නවිඳ තුෂාන් කොස්තා විල් සීයා අපි බලාගම් චාලක චාලක එකම කමෙන්ට් එක දාන්න එපා හඩු ජයන් හයි ෆලෝ වෙච්ච එක දැන් දවස් 155ක් යසිරු ඔබ පරණ ෆලෝ කෙනෙක්නේ ඔව් පරණ අයනේ ඔයාලා ඔයා කියන්නක ඉස්සර මෙහෙම නෙවෙයිනේ තිහිටියනේ මෙහෙම නෙමෙයිනේ ඔයාලා views තිබ්බේ thank you ශාන් එන්න පුළුවන් මහේස ඕන කෙනෙක්ට top up කරන්න බැරිද දැන් සිංහලෙන් top up කරන්න බෑ දැන් කක්ෂය දරගන්න එපා ශපි පුළන් විදිර හැම කෙනම කමෙන් කියවයි ඔව් හලෝ එක තමයි යන්නේ මේකට තේරුම් ගන්න අය තිස්ස දෙකක් දෙකක් අප් වුණා හලෝ මම බලන් ඉන්න අපේ සේනියාගේ මැසේජ් තාම මේ දෙනියගේ මැසේජ් කෝ කියලා මේ මලි ස්කිස් ගන්න මේ bug Some people are prisoners of their own bug නේ ඉතින් ස්කිල්ස් දාගන්න CS එකකට අපි CS එක ගා ඊළඟට ගහමු BR එකක් ස්නයිපර් කස්ටම් එකක් ගහමු එහෙනම් මොකද දාන්නේ කමෙන්ට් එක එකම කමෙන්ට් එක දාන්න එපා කියලා කිව්වේ එකම කමෙන්ට් එක දාන්න එපා. ඔන්න කට්ටිය එන්න මං chat එකට ID password දාන්නම්. ඔන්න 6 vs 6 එකක් හදලා දෙන chat එකේ අයට එන්න පුළුවන්. 45 47 222 password එක 11යි 2. ඔන්න එන්න. ඔන්න එන්න කට්ටිය. hello hello නිෂාන් hello hello. මාත් එක්ක කස්ටමර් ගහමු දුවන්නස සන රාහුල් උදේ live එකේ play කරමු. ටොප් සේනක මනිෂ දැන් සිම්බලින් ටොප් කරන්න දෙන්නලු තැංක සුපූන් ඔන්න එන්න පුළුවන් වාලට විරුද්ධ මුකුත් ගෑන එපා කියලා මට යන මම කාය ඇබල තුවාතම වාතරම් වෙලා ඉන්න හෝ හෝ හෝ හෝ හකෝ හකෝ බවත් ගන්න කෙන්ද අයිඩ පාස්සට් ගහල එන්න පුළුවන් වාලට පාස්සඩ එක එකොළහයි දෙක එකොළහයි දෙක කෝ එන්ඩ කස්ටියෙන්ඩ අප මේ ස්කවාඩ එකක් මාව කියනෝකෝ ඒවා ඇත වැඩෑ ලයිවකාරය නිටතම ස්කවාඩ එකක් මාව මරු හැබැයි හතලිස් පාය අතලිස් සතයි දෙසිය හත්ත හත එක් කෙනෙක්ට එන්න ඉඩ තියෙනවා පාස්සඩ එක එකොළහයි දෙක ඉක්මට යන් අප හලෝ යස්සිර යස්සිරෝ කොමද ටප් කන තොඩ තෝඩ ඉතින් ඩෙබිට් කාත් වල පීට තමයි කාකෝඩ් එක ආ ඉන්නකෝ අමතක වුණා නේක. කොහොමද මේ මැසේජ් එක? හරි. රීඩම් කෝඩ්ස් තුනක් දෙන්නම් ඈ. ඔනම රීඩම් කෝඩ් එක අයියෝ ඔක්කොම ටික කොපි වෙනවා. ඇයි මේගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරන්න නැත්තේ? ඔන රීඩම් ස්කයිට දාලා තියෙන මල්ලි. ඇයි බලාගෙන ඉස්සට් කරන ඕන සැට් එකටම රීඩම් කෝඩ් එකක් දැම්මා සැට් එකේ රීඩම් කෝඩ් එකක් දාලා තිනවා පින් කරලා දෙන එක දාගෙන ගත්තු කෙනා අත උස්සන්න අත උස්සන්න ගත්තු කෙනා ඕන සැට් එකට දාලා තිනවා රීඩම් කෝඩ් එක ඇයි මේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ නැත්තේ ආ මේ RBL Alex වෙන වෙපන්ස් ගහපු chat එකේ අත උස්සන්න ගත්තු එක්කේනා අනේ අය අය එකක ඔව් අය අය එකක ඔන්න chat එකේ මම ආපහු දැන් මේ කෝඩ් එක ගත්තේ නැත්නම් ගත්ත ඒක අරගෙන නැත්නම් අරගෙන ගත්තේ කියන අත උස්සන්න හොඳේ. අයියෝ මේක මේ ඌවනේ. UMP නෑ. Need equipment. UMP නෑනේ හලෝ. මරු හැබැයි. ස්නයිපර් ගහන්න බෑනේ. ඇයි අනේ ලිමිටඩ් දමෝ යස් කියන්නකෝ ඉතින්. මොකද කරන්න බැක්කනවද ගහනවද අපි ගහම අපරාදෙන ගස්ටම් එක හැංගිල ගහම හැංගිල ගහම මේක හතල්ලේ ගහද හයේ වසස් හය එකක් අර එක ගිල් දෙක කිස්කවාට එක පිටිං ආව හය වස සය ගහන රූබි හැලෝ කටේ ඉස්කවාට එකක් බාවනේ දැ බැක්වුණාද එනිමිනේට් වුණා යාලා පව් මම රේඩම් කෝඩ එක තෝද ගත්ත මල්ලි නයිසා ඔට අවද වෙපනෝය කාඩ එක මව තව එකක් දාන්න හොඳේ හලෝගේ හිස්ථාස්සයට ගොඩක් සූතිය අයගේ තොමද අයි දෙරුව නැත්තන් එන ඉස්සයිපරක් ගහන් ඩෙන්ඩානේ අපි ළඟට ගහම ඉස්සයිප කස්ටම් එක හම් ඒකෝ එඳේගේ මෙන්ඩ ආවම් පරක්කු ඒක නෑනේ දැක්කෙත් නෑ කෝඩ් එකට මම තව කෝඩ් එකක් දානවා ඔයින් මම වෙන තව රීඩම් කෝඩ් එකක් දානවා double kill මේක කොපි වෙනවානේ මේක අදියම තව රීඩම් කෝඩ් එකක් දානවා ඒක අරගන්නේ කවුද කියලා ගන්නකො මොකද අපිට එකේ ඕන කටිය මම තව රීඩර් කෝඩ් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒකත් ගන්න කියලා දුන්නන්නේ. තව දෙනවා ගන්න පුළුවන්. මෙයා රූපි තමයි වැඩ්ඩා. ඔය චාර්ජ් බූස්ටර් ගහන්නේ හොලෝ යානා. මදයි කැරක්ටේ ස්කිල් දන්නව කස්ටම එක මරු හැබැයි ඒඩම් ග තේරුමක් නෑ බෝලුත් නෑ මිලෝදයක් නෑ නෑනේ මම ගත්තා තනිෂ්ක ශුවද තනිෂ්ක ගත්තද මොකක්දාවේ මනාද හලෝ ඉෂාන් අස්ටි හලෝ ගොඩ දවස්සකින් හරේ හයි හයි කොමදනයාට මාවත් මතක් වෙනවනේ යන ඉදර හිටලා අය අක්කිල අපෝ චාජ් බූස්ටර් එක්කෙන ඕන බූස්ටර් කර මොකද්ද කරගෙන ඉන්නවා අනේ මෙතන දැක්කේ නෑනේ. යාව දැක්කේ නෑනේ අනේ. ගත්තානේ ගත්තානේ නයිස් සමන් තව එකක් දාන්නද? අගේ පොඩි යාළුවෝ නෙළමුදෝලු මගේ ගන්න බැරි වුණා කියන්නේ. ඉස්සර කාමානේ ඉස්සර අපි මේ ප්ලේ කරමු වගේ නේවවුලක් නෑ. මේ පව්කාරය දාන්න දාන එක කියවනවා. ඒක නෑනේ ඔයාලට ඔළුව අමාරු හදනවා නිසා කෙමිස්ට්‍රි කියවනවා. තැංක ස්ටස් හතරිස් පහට සච්චෙන්ද අපේ ගීත් ගොඩක් සූදී අරගලයක් දා පමිපි අරගලය කෙන්න මෙතන ඕමගේ එතරිද මොකක්ද වන්න අඩේ ගම්බර සිරාවට තනශ මොකදව දැක්කු මර ගීත් වරෙන්ම මං ආවා හය ප්‍රදී පලෝ විදු හයි විදු හයි PF එක වෙනස් කරන PF එක ඒකේ මොකද මල්ලි? නයිස් නයිස් මේ ඔවනේ ඔවනේ මොකද්ද? දැන් top up කරන්න දෙන්න ඇද same වලින් top up කරන්න දෙන්න හැලු. කාට likes අපි 900 කරමුද? likes 900 කරමු. live එක like කරමුද සෙටන් කරමු like කරගෙන යන් profile pic එක. ඇයි එක් ඇතද එක ළඟදික දැම්ම සිින්දුවක් යමුදවා එන සිින්දුවක් කියන මගේ රිස්කෝජ කරනක නිශාන් අස්ටිමන් දාන්න රිස්කෝජක ඇරුබි වා සිින්දුවක් කියන නෑ එන්නක මාත් එක්ක මහිතවා සිින්දුවක් කියනගේ ඒ කොහොම දලුතැට නගේ ඕල්ල කරනගලින් මා මෙතනින් පැටෙනවාන යලින් ගී තැංකව නිසානෙ මෙතැට නැගෙනගේති මට ගහනවා ගයි හැඩ දැ මේක ඒඩම් එකක් වෙලා තියනේ හැමෝම ඒඩම් ගහනවාද ස්තුතියි ගීත් හොඩක් සුතියි අනේ ඔළුවක්ක නැහැ නිහලු. එකයිනේ වැදුනේ ඒකට HP 200යි ඩැමේජ් වෙනවා. ආ ඉතින් ඩබල් ඩැමේජ් එක නැති එක යන්න. හයි තුලන ගොඩක් දවසකින් එකන පැත්ත රඩියම් කඩ එකක් දාන්නකෝ තුන්ගෙන එකක් දාන්න තව එකක් දාන්න හෙන ඔන තව කෝඩ එකක් දානවේ ඔන්න ගණ්ඩ බාන කවරු හරි ගන්න කියෙන අත උත්සන්න මම ගත්ත ශබියක්කේ කියලා ඔන්න තව දැම redeem code radio Double kill. ඔන්න chat එකට දාලා තියෙන්නේ ගන්න කෙනෙක් ගන්න. මම සින්දු කියන සිරාවට. අ සින්දු කියනවාද? Need equipment. ගහන්නේ හේකුත් නෑ හලෝ මොකෙන්ද ගහන්නේ? මම සෝටියක් දෙම AWM. බෑනේ AWM එකෙන් ගහන්න බෑ බෝල් නැතුව. හයි හයි වයංක මගේ තනිය අපිට දෙනාගේ හිතුවා. ඕකේ. මම සින්දු කියනවා. ඇත්තටම සින්දු කියනවාද? තට්ටිම යන මේ පැත්තේ. ඒ ගේ thank you support බයි කරන්නේද ගොඩක් සූදී ගේ thank you අනේ දෙන support එකට ආදරේ hello hello බබුදු චන්දුන් කුමාරි කියන්න මම කියන්න දක්කේ ඇත්තටම කියන්න සුන්දු මම කියන්නේ විරහ ගීතන ඒ මොකදානේ ඔයාලට මොකදානේ වෙලා තියෙන්නේ නයිස් මම මලා යවුනාට හලෝ හෙට වන්දසනය ගම අනිවාරෙන් දැන සිට ගහනාව දැක ටික්ටෝක එකේ ඔද අන්නද පැතු මේකට මොකෙක් හරි මේ මහාචාරවරයෙක් ගහලා ටිපෝට් මං දන්න ඒක දැන් සෙන්සිටිව් um, සංවේදී දර්ශන මේ අයිති කියලා දැන් ඒක මේ පෙන්වන්නේ. අහලා මං දන්නේ මං හිතන්නේ මං තනියම ස්ක්වාඩ් එකක් ගහන එක මටම මේ සෙන්සිටිව් වෙලා. ඒකට රිපෝට් ගහලා ඒක සංවේදී වෙච්ච පාර බලපු මිනිස්සු රිපෝට් උත් ගහගෙන ඉන්නේ. ඕකේ වීඩියෝ එකේ අවුල නෙවෙයි දාපු ටයිටල් එකේ අවුල තියෙන එක බලන් ඉන්න බැරුව නෑ. ඇත්ත කියද්දි මිනිස්සු හද මම හදන්න වන්නස සමය බලාවලක අන්නසස්වන් මඟ දන්න මඟ තැන බියර් කස්ටන්යාල වෙන ලෙජන්ට රැගගන්න අයියෝ මෙන්න ලෙජන් ලෙජන් මේ හීල් කරන්න දෙන්න එපා. හීල් කරනවා ලෙජන්. අප්පා. ඒ දෙන්නයි නයිස් අනේ නයිස්. එක්කෙනෙක් එක් තව එක්කෙනයි මාළු මාව ඕල් එකෙන් අල්ලන්නකෝ මා ඔන්න එනවා දුරින් ඉඳන් එනවා එක්කෙනෙක්. ඔන්න එනවා. කවුද මේ chubby? Triple kill. නයිස් අනේ නයිස්. ඒඩ්ම් එකක් න හම්බුණ ඇයෝ අද හද දෙනක බෝඩි බුඩ් වන්නසිස් වන්න දන්න වන්නසිස්වන් ගහන්න අප උදේලාක තම වන්නසිස්වන් ලේකටිගේ මම කියන්න ඇත්තරම සිදු කෙනවාදවා ඇත්තටමද තැංක ස්ටස්සයට වැඩක් සූතියි ගේත් අදර යනේ තැංකු දෙන සපාත්තකට හොමි ස්තුතියි කොහොම ස්තුතියි බR කස්ටම් කරන්න ඕ අපේ නට ගම බR එකක් ඉලාට මං හදන බR කස්ටම් එකක් කට්ට තව ලයික්ස් නවය යෝනේ ලයික් සමසයට ලයික් කරමති කටය ලයික් කල අපිට වන් කියන්න සොරි සපෝච් එකක් වෙන්ඩ සර්රපෝච් එකක් දෙඩ ඒ ටවර් මේ ඔරලෝක කනවිට පසේ කියන්න ජොබේ certo pode. और नांगे नांगे के खेल Thank you, Thought Stars, yeah, good. 몬두스가 뭐야 몬두스가 몬두스 මේක දැන් මාරු කස්ටම් එක මේ මෙඩි 8ක් එකතු කරගෙන කියනවා කොහෙන්ද බං මෙඩි එච්චර එකතු කරගන්නේ ආ නෙලා ගැනීමට නොහැකි වුවත් අත්හැරීමක් නෙමෙයි ප්‍රේමය කියන්නේ අනේ මන් දන්නේ දෙයියනේ කොහෙන් එන ඒවාද කියලා මෙව්වනම් thanks මේ මොනහරි ඕනම් කියන්න හල මංගව සල්ලි අදන් සල්ලි නෑ දැන් මුකුත් ඉල්ලන්න එපා Englenip අදැන්සල්ලින ොලේද ඔහුදැ ගොඩක් කලඳ ප්ලේ කරනවා තන ඔලා බන්න පිරිසම ගොඩක් සීමේ තැංකෝ ඕනගන්න ඕහමතම මොකොස එනක පැත මොකක්දුනේ ගම්මද එක අදවතාරා යාගේ මොලේට මොලේට නෙමේ ඊට පස්සේ මේ උණ්ඩුක පුච්චටයි මේ ඔක්කොටම ගිහින් තියෙන එකයි මම පත්‍ර රිපෝට් ගහලා මගේ එකක්වත් මේ වෙලා නැහැ හරි හරි නමරු නයිස් අක්කේ. මල්ලි එනවද ගහන්නේ ස්නයිපර් කස්ටමර් කාට කරන්ට් එක ආවද මල්ලි පැටියෝ? ආයි මෙනුරු good morning ආදිත්‍ය ඈ good morning. good morning කොහෙද ළමයෝ දැන් good night කියන වෙලාවේ. මම ඔයාලට වන්නසනේ ගහතු ආයක හදනවද? අනේ මේ ඉන්දානේ වන්නසස් පන්න ඕනේ පාරුවේ ඉඳවද? කොලං කියවනෝ ඉඳන් මෙතන. හලෝ මෙතනින් බැස්ස ගමන් අපි දඩාස් ගාල එකක් ගහමු දඩාස් අයියෝ අනේ මරේ ඉරාපේ මොකද හම්බුන්නේ නැහැ අක්ෂිතා මෙහෙනම් ඉඳානේ ඉෂාන් හයි අපි ගහමු ස්නයිපර් කස්ටම් එකක් ඊළඟට මං අදන ඉස්සැපර එකක් කටය ලයික් කරමු ලයිවකට ලයික් කරම ෆලෝ කරම නැති කටය ෆලෝ කරමු ෆලෝ කරපනති අස්සු පහක්කින්නවා ඇ ස්කොට් කලන්න බෑ සෝලෝ හදන්න ඇයි ඇ මොකද තඩි රූබියක් තියෙන මූනාවල් ඒ ඉතින් ඒ මුණ තමයි හලු මට තියෙන්නේ මූුණ වෙනසක් නෑ ඉතින් ඒ ඇත මුණ තමා මට තියෙන ඉතින් හෝ තම්ටය තම්ටංක අපි හදමූ කස්ටම් එකක් ආතික්ක කස්ටම එකක් හදාගන්න දෙන්න හැන මේ ගොලමට ඉස්නයිපර් රිවයිවල්ලිය සබ පන්සීයයි දෙසීයයි ආපෝල් ඩැමේජ් නොව එයා ජොබ් නොව ලිමිද දම නො වෙන ඕ රූබි <clears throat> අනෙත් මිනිස්සුටික්කෝ චිල්ලේ අනිතයක් ඕනේ මගේ ස්කෝඩ් එක ප්ලේ කරපුවයකෝ G2W ගන්න බැරුණ හරි කමන හතලිස් පහයි පනස් එකයි හාරසි අසුව හතලිස්සෙක් හතලිස් පහයි පනස් එකයි හාරසි අසුව පාස්වඩ් එක කියද පාසඩ එක දැම හැටහයනේ හැටහය පාස්වඩ් එක හැටහය එන්ඩ අපි ගන්න දෙන්නානේ හරි රූබී මෙහකට එන්න රූබී රුබියාවනේ රුබිට අහුන වගේ නික මේ මෙයා මොකද ගන්න මෙයා වෙන වෙපන් ගැහුවා එක දවසක් වෙන වෙපන් ගැහුවා ඇලෙක්ස් මේ පාර ගහන එකක් නෑනේ බලමු පොදු සමාව දීලා දියේනේ ඉතින් ඇලෙක්ස් ඔය chat එකට ID password දාලා තියෙන්නේ වෙන වෙපන්ස් ගහන්න එපා හොඳේ. නැත්තම් ගහයි වෙන එකකින්. එකපාරයි අප ගැව්වේ. එකපාරයි ගැව්වේ. ම්ම් එන්න එන්න එන්න ඒ පාර සෙනියයත් ඒ වගේ. ඒ මොකද සෙනියයිට මොකද දෙන දිනේ ගමට? සසින්ත අපි උදේලවිකේ ප්ලේ කරමුද වන්නස සන්මාල්ලි උදේලවිකේ ප්ලේ කරමු හොඳේ කට්ටියම ලයිව් එකේ ලයික් එක දායන් සෙට් එක පාස්වර්ඩ් එක 66 ඔයාලට එන්න පුළුවන් ප්ලේ කරන්න තව ඉඩ තියෙනවා පාස්වර්ඩ් එක 66 පාස්වර්ඩ් එක 66 ඉසුකේ දින එන්නේ ඉසුකේද යන්න ඇතිනේ එන්න තව ඉඩ තියෙනවා කී කියන්නකෝ හී හී තව ඉඩ තියෙනවා and um, and um, එනකන් ඉන්න ඉක්මනට නිකන් ආව ගහන්න අමාරු වෙලා කමා නෑඩිට ගහ මේ වාගේ ෆොටෝ එකේ එන තඩි බඩක් තියෙන වගේ හලෝ ඒ ෆොටෝ එක බලන්න මම බලන්නේ එන සිරාට එන තඩි බඩක් තියෙනවා කියන දේ ටොප් අප් කරනකට විසඳුම නොකර ඉඳක තමයි දැන් එන්නේ අනේ ඔන්න දැන් ෆුල්නේ යා මම රිවයිවල් යස්ද දැම්මේ අපෝජ තේරුම් ගන්නක සෙනසුරාදා ඩැඩි කේස් අපේ ඉතින් මේ හලෝ මා රිවයිවල් යස්ද හලෝ දැම්මේ මතක නෑනේ ඒ වැඩක් නෑ ඒ මොකද ඩිල්ලේ හොටෝ එකේ එන තනි බඩක් තියෙනවා කියන පේන්නේ වැඩක් නෑ ඔරුනේ රා බඩක් තියෙනා නේද බඩක් නෑ මොකදන එක පෙන්නන්නේන පසිදු ඕ අනික රැන්න කියාව හතරෙන් සෙල්ලංකාන ස්පස් පාටඩු වැඩි යන්න නෑම මට සිින්දුව කියනට මං කියනද සිින්දුව මට බැක්කෙන කෙදන්න සිින්දුව යන මොකද සිින්දුව මතක් කර ස්ටායි මට කැමන කොහොමද එක්සෙනෙක් ඉන්න බා තාම බස් කාලනේ බං ඉන්නේ මොනවද හලෝ කෑවේ මටත් කියන්නකෝ කෙසෙල් කොල එක කොත්තුවක් දාන් කාලා වීඩියෝ කරගන්න ඉතින් කෙසෙල් කොලේ කොත්තු රහද තුව මට කිරින් ඉන්න බෑ උන් ගොතුරු බෝතලයක් අට ආපම් මියුට් කරනවා කොමියුට් කරලා වාඩුවේ ගන්නවා මම ෆොටෝ ටික දාන්න ඉතින් පේදට කොත්තුව ගැන එක කෙසෙල් කොලේ කොතාගෙන ගන්න ඕනේ හලෝ එට පලයම් බඩ උදේ පාන්දර ලැට් කරගෙන පොරොපොරොස් ගාල බොරපරස් ඒ අන වෙලාට ඩිල්ලත් මතක් කන්නවා මම ඇයි තිවානකන් එහලෝ කොහොමද ඒ ඒ බඩ ටික මේ මෙයාට චිල්ලට නැතුව නමයාට ගියාම ඩිල්ට ගියාම මට වඩයම කාලත්මට ඉන්න විතා බොරබරස් මේ මේ අන්න මේ ඇවිදින්න මේ ලැග්ගින් මට මොනේ වෙන්නේ අප්ප මේව. ඒ W එකක්. මට තාම කාමේ ටිකක්. දැන් එන්නේ එනිමි ලෙස්ට් කරන. පිච්චි වීඩු. වෙලාට බරලෙක් ගින් ගියා විතරයි. <laughs> ඒ චබී බඩක් පේරගුවන්ගේ පොටෝ එකේ බඩක් නෑ නෙවෙයි. මට පේනවා. මාස 3ක විතර බඩක් පේනවා. එනිමි එනිමි ඩයිලෝක එකටත් බෑන බා කරපාල් ලක ඩයිලෝක් ඉබං වරෙල්ලා මේම කොට මේල තින කොට මිට විස් කොට මේ ඉල බොට්ටදී එකෙක් ධනේ කිරි පණුවෙක් නේ. ඉතින් කිරි එකෙක් දානේ. අර ළඟට බලන්න අර ළඟට බලන්න. රූබි. ඒ මෙන්න මෙහෙන් ඇවිල්ලා කියන්නකෝ. මට දෙකක් තමයි මෝරක් කිරුණේ ඒක. මම දැක්කේ නෑනේ මම දැක්කේ දෙන්නම යනවා වගේනේ මේ ඔය දෙන පොඩක් කැපිලාලු හීල් කරගත්තා නම් හරි මම හීල් පොයින්ට් එකක් මනේ දාලා තියෙනවා මං ගෙන් මේ අල්ලා ඉන්න අනික ඒගොල්ලන්ට මේ AWM තියෙන්නේ හලෝ um ඉල්ලෙන් ගෙවින් බලන්න පොඩ්ඩක් ඔප්ෂන් ඔප්ෂන් මොකද ඔප්ෂන් එකනේ බොලයා ගෙවල් ගාව ලයිට් කලර් ෂෝ එකක් යන නේද ඔව් ඔව් නයිට් කා නයිට් රයිට් නයිට් ඔවන යන සද්දෑන නිසිරාවට අයි කියන්න මකත් එයායට වලනුත් බෑද මුල සිම්මගෙන්වත් බෑල් හිරුෂි දැන් සැබියකට මම පේෙන් ඇද නැත්තම් මොකකට අවුලක් නෑ අවුලක් ඒවනට හලු ජෙම් පහල ස්ථාහහි මුනා කරන හැබැයිති මෙහෙමයි මනම් හ මෝඩෙක්කානේ එලයිට්ක් විතරත් දාගෙන හිටපුමට ජෙම් පහල ස්ථා කියන කොච්චරදයක් දේකවත් වටිනා ගමන්න කිව්වන චොට ස්පින් කරන්න බැයි ලැවන ඕවනේ ස්මරෝ කමුකට ඔයා මේ රූපි සද්ධ කරන්න පවත්තන අය මලේශ අම්මෝ චිල්ල ඉන්දවා ලීඩ දන්නව දහන්න ලීඩරු දන්නව දහන චිල්ලා ඒලා අයක බලන්ගෙනෝද මන්ද මගේ පස්සේ මුන්ටි මං ඔයාව අංගල තියෙන්නේ ලව් කියන්න ලව නිස්සාන් චබයක්කේ අනේ තව කස්සම ගාවක මටන්න බැරිවුණ ගහම තව එකක් තව චුට්ටකින්ය කාත කරන්න පීපය ගානතෝ පීපය ගාන අනිවාරෙන් මංහලෝ මෙහෙම කරන්න කැම්මකද මැප් එක මැප් එකින් ඔහල තියන්න නැත්තම මුලි ස්ක්‍රීනක පුරා මවදාන්නද ඇතට මන්දයා බල බල බලුන්ට එපාවේ ඇයි මම මෙහෙමයින්න එතට අලට ම පේනන තුට අරගොළඟ පේන වා බලවලින් ඔවුල ගවලන්න ටාට ඕක දෙක ඒ ඒ ඉන්න දෙහ ඉන්න ඒට විජිල්ල ට ලන් පැඩි සුම්බූ ආප පයිබ එටත් විතර විතරෙන දැන් යෝ කියන්න you නිශාන් <laughs> you එපා වනද සමපා කියන්නේ හලෝ රුමා හයරුපා රුමා හයරුමා පේනද චබි පේනද බෑනේ ලොකු වැඩිනේ ඔන් එන තඩියට පේනවානේ පඩියට පේන මගේ බඩක් පේන්න ඇවයි oh. මට පේ මට අර චූටන පේන මට ඊට පස්ස වගේ බඩ ඉදිරියට නෙරලා වගේ පේන තැංකව පහින් පස්සිදු තැංක ශබිය කැනතව අපි තම තවක ගහවන්න සසන හොදෙලාවිකේ ලැක්ස් අපිට ඔන්න um, දහය දෙදස් දයත්තියේ නයි සදිශයි හයි කනිෂ්ක කියල යන යන ලබ ඇයි සෙනී සේනී ඕකද හිනා එන්න මේ බානකොට ඉල්සෙනී හිනා වෙන හල අපිට සෙන්ජිනි මන්නතු පාලු ඉන්න ඇත්තේ සෙනියාට පාලුද ස්පේට කවුන්ට දෙන්න කියෙන ගහන්නගෙන පාඩුවනත්න ලොකමට පහට මේටික ගහන්න උනේ ඒසනි සනි අපේ ගෙදර අපේ ගෙදර ආවනය මේල පොඩි මීට අප එක තිබ්බන සෙනයා බීල චාජරෙත් දා ලගින් හලු බීපු බීමට චාජරෙත් අම්මතකෙන සාමාන්‍යෙන් කොල්ට ජාදරක් කමතුනකින් බුදුව ඒ සෙනියෝ සපෝට බයි කරාදහලෝ හලෝ කියලා නිව් සබස්ක්‍රයිබ සපෝට බයි කරද නැත්තාවක තිබ්බද මොකක්දේ තැංකෝ නැවට තැංකව් කියන් ඕන්න හාරුමා හිටගම්කම් ඒ පල් සනේතියගේ සනිතමකක්ද තරු හොනේ අපේ ඉතින් තරුවාගේහින් හලෝ මේ අම්මත්තක වන්නසස් වන එක ගහගන මෙතින අපිටවත් උුණහරපු දල්ලා මෙසෙත් දාන්න පුළුවන් මෙසෙත් දාන්න පුළන්ගකිවේ මට ලබ අයිලවෝ කිව්වේ මට රැච්චයි නිශාන් අයිලවෝ නිශාන් කමොන් චිල්ලේ අපේ ගැරුම් කාරය චිල්ද ප්‍රශරක එම නෑනේද මගේම කෑගවම හර ප්‍රශර වෙනවලු සමහර කට්ටියට චිලබාවේ චිල්ල බබයි බලාලොක සෙනියට මොනා හිතේද අශය අයතක ප්ලේ කරන්න සිරිසනා හිලි කරන්න ඇයිබන් හෙම කරන්න ඌල් කරන්න බලබන් මේ සිදුරක් කරදි දැ කියලා බට ගහල පුරුදු හිල්ල දෙනත ගීගින් බොල කර गिन्नी गिन्नी बोले सल्ली सल्ली बोले चली හරි හරි හරි හරි තව එක තමක් නෑ ආක ඔයා Marcus Marcus Marcus hi Adisha Adisha hi කවුරුද බලමු බුයක රිසීව් කරගන්න අක්කිට අපිව පේන්නේ නෑනේ පේන අර ෂාට් යනවා හැබැ දැන් තමයි දැක්ක හාය රූත්ලි රූතිී හයි දෙස්සේ අයක් එන්නවා ලයිවකට ලයිකයා දාන්ට සෙනිියෝට කරන්ට එක දාවද ආයි හදව දේගමකද පපය අමාරුවද නිශාන් ඒ සිරාවට කියන්න නිසා නොවා ඔයාට ගල් ෆ්‍රන්් කෙනෙ සෙට්ටච දවසට අනිවාරෙන් ගල්ෆන් කෙන කියනවා පට්ටම කිව් කියලා හැබැයි හැබැයි කෙල්ලට බෙහෙත් කරගෙන වට අතේ අමාරුවයි පපු අමාරුවයි කකුල අමාරුවයි කණය අමාරුවයි අනේ මන්දනේ ඔයට බෙහෙත් කර කර තින්දෙන මං එන්නන්ද එන්ඩසෙන එන්න වා කටාඩයිදි මට නිකම් පයර්රෙනවාගේ සිනිවන්නක නොකියත් බෑ කටරගන්න තව එකක් ගහමු එන්ට එන්ට එන්ට සෙනී ගහමු තව එකක් ඉන්ටර්නෙට් නැත උඩ ගිහින් එන්නේ කියලා කස්ටමර් එකක තව එකක් ගහමු WhatsApp නම්බර එකේ page එකේ තියෙනවා තව කස්ටමර් ගහමු ඊළඟට සෙනී එන්නවා හැබැ මෙහෙම මට එකක්වත් ගහන්න බෑ ඔය ඔක්කොම කණ්ඩෝනි හරිය වා ඒක එහෙම වෙයි දන්න ඉති හතට බින් දවාමට ගහිදන්න සීසයක් දන්නේ නෑන ඉඩට බියර එකකු ආප එෆ් ගාම ගාරයි මදුරංගහයි කටයම ලයිවක ලයිකයක් තාගෙන අමු අපේ hello Avishka Merlin hi hi මදුරන්ගෙන හලෝ මලිෂෙන් අපි ඊළඟට තව කස්ටම එකක් ගහම <coughs> මේක වෙච්ච ගමන් තව ස්නයිපර් කස්ටම එකක් ගහමු හායක යානයි කස්සම් එක ගහම අනිවාර්යයෙන්ම ගහම හරිනේ හරිනේ ඉස්කෝලේ ගියා දැන් මට මොන වෙයිද ඇයි ආට මොකක් එන්නද තව 23ක් ඉන්නවා තව 23ක් ඉන්නවා හ්ම් පින්තූර දාපැලට මුලින්ම තේරුම් ගන්න පතන්න මෙන්න මහත්ය මුට කියන පොතක් පොතක් කියවට මාත්‍ය මේක ලෝකෙම වටින පොතක් එක වසරේ ඉඳලා මම භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොතක් මේක අනේ හප්පේ ඔය පත්තරේ කියවන ගොඩක් වෙලා යයින යන්නේ වටිනා පොත මොකද පොතේ නම කියන්න හරි මනිදු බයි බේත් පිල එන්නම්කෝ ඇයි මොකෝ මොකද වගේ අසනීපේ මොකද අසනීපේ මොකද්ද අසනීපේ හැමම ලයිව් එකට ලයික් එකක් දාන්න සෙට් ෆලෝ කරේ නැත්නම් ෆලෝ කරමු. ආ මොකෝ ස්පෙක් ස්පෙක් නෙවෙයි හල කාලා බලාගෙන ඉන්නවා. කාලා බලන් ඉන්නවා දැන්. ශාන් කාලා බලන් ඉන්න කරන්නේ හලෝ. ලොක්කයා thank you for set උනාට. ආ මට සනියම නෑ නේ වතුර බිව වතුර ස්මෝල් එක. තව 666 එක තමයි තිසර. ගම්. සෙට්ටික uh, අපිට පුළන් ෆලෝස අසුහත්තාස් uh, තුන්සිය කම්ප්‍රිට් කරන්න ෆලෝ කරනතා ෆලෝ පාරක් දාමතා ෆලෝස්ස තිස් පහයි අපිට ඕනා මෙතනන්න බලංගෙන සෙට්ටිකෙනු තින්නවා හැට පහක් ෆලෝ කළ නෑ ඉතින් කටය ෆලෝ කරමු පුළන් සෙට්ටික නොටිපියකුත් දායනමු බුදුුවම්මු ලකුණත් එක නොටිපියක් දාගෙන යමු නොටිපියක් දායනමු සෙට්ටකිතින් අපේ ඩෙසර්ට් එක ගාමුකෝ ප්ලීස් වැඩ කාලෙකින් බලන් ඉන්නේ. ආ ඩේ ඩෙසර්ට් එක ලකම්. එජාන මොකක් කන්නේ. ප්ලීස්. හරියසන්. ඒ මොකද තාලක තරහා. ඇයි තරහා? වන්නසසන් උදේට තමයි ප්ලේ කරන්නේ උණ හැදිලා ඉන්නේ. ආවාට උණ හැදිලා නම් මට වන්නසසන්ගේ ෂේප් එක ගහගන්න පුළුවන්. ඇයි අපේ මැසේජ් පේන්නේ නැත? මඩ කර මිස්සනේ වුණාට වඩා අපව කමෙන්ට් එක දාන්න. මම හදානම් ඩෙසර්ට් එක. ස්නයිපර් එක ගහලා ගහම උසද කරන්නේ. ඈ. එතන ස්කෝඩ් එකට මම යවන්නේ. අපිට ගහපු ස්කෝඩ් එකම. නෑ නෑ මෙයාලා මොකක් හරි එකක වයිටි ලින්ක්ස් දාන්න එපා. වයිටි ලින්ක්ස් දාන්න එපා chat එකේ. ආ නෑ අම්බෝ හෙඩ්ෂොට් එක නයිස්. මම යාළුවෙන් ඇවිත් මට කවුද අරගෙන ගෑවේ? ආ හලෝ මහී. හයි හයි. đâu තව 13යිනේ බලමුනේ කසුන් අය කසුන් ඩෙසර්ට් එක ගහමු ඔක්කේ ස්නයිපර්ම ගහන්නේ අයියන් ඩෙසර්ට් එක වල වෙන වෙපන් එක අරගෙන ආවට පස්සේ හරි අමාරුයි යන්නේ ස්නයිපර් එක ගහමු අම්බෝ ස්නයිපර් ජොලිනේ යන්නේ ස්නයිපර් ගස්සම තමයි අමාරුයි ට්‍රැක් කියලා ආවේ නේද? මේ මම ඉන්නේ ස්ටෝර් එකේ. ඉතින් ඈ අර එක්කෙනෙක් තැන් කියලා වුණා බැකුණා ගානේ. දෙපන්ගම කාලා ගෝල් දැන් බලන් ඉන්නවා. නෑ නෑ අපෝ ස්නයිපර් එකක් ගහන්න ස්නයිපර් එකක් ගහන්න. දැන් සෙනී සෙනී යනවනේ යා. පවුනලා ගිහින් ඕ. සාතන විතරයි ඉතුරු. Ou talvez sniper eu agarro na Sam Prince. BR, BR, कहाँ BR, BR, कहाँ BR? खाटी लाइक सभी 1.2 के तरह मुझे लाइक करे मते अब मुझे लाइक करे लाइक करता है ना मु मुझे तो दाने के दरिंग बहिन रोशन मुनारत के दरिंग बहिन नहीं සාතන්ට රසෝර් ගැහ්වා හයි කල්හාර හයි සෙට්ක ෆලෝ පාරක් දාගෙන යමුට ෆලෝ කරපු නැති කට රල්විකයෝද ටච් කරහම නිල් පාට බාධනයක් පෙනුන එක්පෙස් කරමු අපි ෆලෝ ෆලෝ කරගෙන යම ෆලෝ කරපු නැති හැමෝම ෆලෝ පාරක් සම්සෙට් එක තැංකව දුලෙත් ෆලෝ එකට තැංකූ ගත් රසිකෙන් එනත් බැටන ලක්ෂණ ඒවා කරන්නේ මං සපෝට් කරන තැංකෝ ලලනේ ලස්ස තියෙන ඩෙසට් එකක් මම කිව්වනේ මම කිව්වනේ ඇයි යන්නේ ඔයාලා ස්නයිපර් වලට ආස්සේ නැත්තේ හ්ම් ඩෙසට් එක ගලවලා වෙන වෙනම සරගෙන වල කවරි පස්සේ දෙන්නවත් හලෝ पिस्टल है इस टाइम पर है देखा था हमें तो रहे हैं एम होता है एम करम अभी कस्टम देखा था हमें तो बेचारे नहीं ओ हमें बढ़िया ලංකාවේ රජය ලංකාවේ තපා බ්ලොග් කරලා තියෙන එක රජය අජයමය හදනකල් ලංකාවේ කාටට කොච්චරමයි ඩයලොග් විතර නෙමෙයි මේක පින් කර. ඔව් මං කිව්වා කරන කටියට දැන් සිම් වලින් টොප් අප් කරන්න බෑ කියලා එක දැක්කම. ආ බණී ගත්තද බණී එක තියෙනවා මගේ account එකේ තිබ්බා. අපි ස්නයිපර් එකකුයි ඩෙසර්ට් එකලේ එකකුයි දෙකක්ම පිළිගන්නවා. එහෙම හොඳයි. я блин Галя, блин. Aspettiamo i ceramici della B. Nice. Nice, ni. Apia. Ya. Hello, Seni. Bagnani. Bagnani. මේ සෙනි හෙලෝ අපි ස්නයිපර් කස්ටම් එකක් ගහලා ඊළඟට ආපහු ගහමු බී මේ එක පිස්ටල් එක. එන්නේ කතා එයාලට. Fall damage no, limited ammo yes, airdrop no. Password එක 66 පාස්වර්ඩ් එක 66 ඉසුකේ එන්න ඇයි සිල්ලේ වෙන එකට කේ පාස්වර්ඩ් එක 66. ඔන්න එන කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක 66. පාස්වර්ඩ් එක 66. 45 54යි 467. පාස්වර්ඩ් එක 66. ඊළඟට පිස්ටල් එකක් ගහමු. ඊළඟට ගහමු පිස්ටල් එකක්. හලෝ ඇඩ්මින් බල්ලා හායි. කසුන් හායි. කපුටු ගා ගා ගා ගුවන්ජනේ අසෙමෙහි. එන්න කට්ටිය 45 54 467 පාස්වර්ඩ් එක 66. පාස්වඩ් එක හැට හය මේ ස්කොටික කැමවෙලේ වෙන එන්න කටියෝ ඉඩ තියෙනවා තවෙන පාස්වඩ් එක හැට හය හොල්මන්ද පන්ත හොල්මං නෙවෙමං ඉන්න දැන් කටි ස්කවාඩ් පිටිගෙනවානේ එන්න කස්ටියෝ තව අට දෙනෙක්ට ඉඩ තියෙනවා ටක්ගාලෙන්ඩ හය දෙනාටයි තව හයකටයිට තියෙන්නේ WhatsApp නම්බර එක page එකේ තියෙන කමෙන්ට් කියන්න තරයි සංදීප අනේ සෝරි අනේ මිස් වෙනවා අනේ සෝරි ඈ තව හතරකට ඉඩ තියෙනවා ඉසුකේ ඇවිල්ලාද අයියෝ ඉසුකේ ඉන්වයිට් එක දාපු ලාවේ ආවේ නැහැ ආවේ නැහැ ඉන්වයිට් එක දාපු ලාවේ තව දෙන්නේ ටිට තියෙන එක්කෙනාටයි හරි යා අපි රුමේෂ්ම ගීභවයකට සෙට්ටම හොදේ ආ සඳුන් කුමාර අනිත කවුන්ටකින් අවදා ඒකමට හයි ලලනී හයි තබියක්කේ කොමල්ලේ ්‍රයි එකක් දෙමනේ ගැහුවෙන ඇතර විස්නයිපේ හෙන කාලවිච්ච අපි මේ කුලප්පුරගේ නැතු මේ ගහම පට් එක මේ සෙනි පිස්ටල් එකක් ගහමු ඕයාල එනන අපට රෑවෙනකම් කස්ටම් ගහ සික්සික් එකක් ගහම් මගේ කර ඒ අපි ටෙසට ඔන්න මටක් ස්ටයි ටෙසට ඔන්න සික්ස සික්සගේ එහෙම කරයිද කරයිද අපි ආදලයට ගහලා බලමු නේ හරි කැඩුවොත් අපි කඩමු තීරණ හරියට ගැහුවොත් මේ අයිනක් පරල ලෑන්ඩ් කරන්න හලා පීක් උනත් කමන්න පීක් හැබැයි පීක් කොහේ හරි පීක් එපා මිල් පැත්තට ආ මිල් නෙමෙයි මිල් නෙමෙයි ඕක දෙන්නකෝ මට Okay, give me Sakura please. Then, mang andum wala gada chocolate one. Lakshan, hi. Joker මූුණ බණයකයි වටිගසා දෙන්නකෝ වටේ ඇත්ද ලලනී ඇත්ද මේ ඩෙසට ඔන්ලි එකක් ගහම් රෝබියෝ oh, oh. අපි ගහම මේ මැච්ච හමරි බුජය එකක් ගහන්න ඕනේ කතාගන්න එක ළඟ ඉඳලා ගහමනේ ඔය ඇත්තරම්ද සෙනී කියන්නේ මං හෙන අපි හෙන කාලකින් ගැවෙන බුයි එකක් ඒකයි එම ස්කොට් එක පැස්සා මේ මෙතන උඩ මේ ෂිප් ලයින් එකට බැස්සා එයාලා මේ ඔබ්සර්ව් ඒ අපේ කවුද අපේ කවුද ගියේ තාම අපේ කවුද ගියේ මේ මේ මෙතන එනි මේ මේ 173යි හැත්ත තුනයි එක ගස්මාරු පෙති තෝරුකන් මෙන මෙහෙදුවන මෙහෙදුවන මේක දුන්නා අන්න උඩින් ගහන උඩින් ගහනවා අපිට මේ ගඩේ මෙතන AWM තියෙන මෙතන AWM එකක් තියෙන මෙයාට මේ උඩින් ස්කෝඩ් එකක් එනවා මේ උඩින් උත් ස්කෝඩ් එකක් එනවා හම්බෝ ඒකට ගහන් තිබ්බ වාගේ ඒ වැඩිපුර AWM එකක් නෑ. එකක් හරි කමන නැද්ද? එම් මාව ගන්න මාව ගන්න මාව ගන්න. ක්‍රාෂ් කරනවා. අර බෝල් නෑ ඒක. ආ බෝල් එක. ඔය නෝය. මේ අපි කැපිමුද අපිට AWM නෑනේ. උඩ උඩ AWM. හයි ඩැනි. ඒ අපි කැප්පෙමුද? යන්නේ අපි යන්න අපිට ඒඩම් නෑ නිකන් ග්‍රේවයාර් පැත්තට වගේ ආගහන අදාන දුකටද කරම් මහම ඇතර මට එන්න බෙහෙනවත් එන්ඩානේ වාදන්නද පොඩි මට ෂෝටිය අන්තිම ස්පින්න එක අන්තිම එක් කරන ජෙම් හාරදාකට වඩා ගිය හලෝ නෑජෙම් තුන්දාකට වඩාගිය මේ ගහය කෙනෙකින්නම් ඔය වයිටලෙක් සාන පා මට වයිටලෙක්ස් පින් කන දයන ශාමික සෝරි කොල්ලෝ මට වයිටලෙක් සට සපොටන දයන ඕන ගෝල් ගෝල් ඇත්තින ආනමන් දෙන්න මේ කවද රූබියට බෝලක හැදුන් නැද මරිතාම මංගා බෝල් තුරාට බෝල් අපි ඒ මෙතන අතනි මේ එන්නපා එන්නපා දෙකක් තියෙනවයි. එන්න එපා. මේ මගේ වෝල් එක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. ආරි හරි හරි. එන්න එපා එන්න එපා මම ස්කෝර් පැත්තට එන්න එපා. ස්කෝඩ් එක එලවන. AWM එකක් තියෙනවා. පොපි AWM නැතුව විඳින වේදනාව. කට්ටිය මිස්ටර් SDI ගේමින් to පුලන් සෙට් එක YT එක පැත්තට ගිහින් සර්ච් කරලා සපෝට් එකක් දෙමු කොල්ලට මට මේ මේ පාර්න පාර්න නිසා බෑමාලි YT ලින්ක් මේ පින්කාන් Facebook ඔන්ලයින් ඒකයි කේස් එක සබි ස්කෝඩ් එක මොනවා මෙතනට කොතනද මේ මංගාවට අයියෝ මෙතනත් දෙට ඕනවා අප්පමෝ මොකද ගන්න AWM එක තාම අනේ එන්නකෝ <laughs> ඒ අංගන යන සෙනීගාවටයන් අපි මේ කානයින්ට මේ අටකොල් ආය මගේ මගේ සිත්ත ඉන්න විදරාම ජම්පෑඩ් එක කසුන් හායි අයි කසුන් වරේ වරේ වරේ වරේ අපි හොඳ තනි තනියම ඉන්න ස්කෝඩ්ඩයක් ඉන්නේ අපි ඒ ඩබ්ලෙන් එකක් දෙන්න. අපි දැන් ඇතුළට. ඇතුළට. ඔව් මේ. ආපු පාඩයින් ඩෝර් දෙන්න. තියෙනයි වෝල්. ඒ උඩ ගහමු. ආ මේ දැන් වෝල් දෙකක් හැදුනා. රොබර්ට්. ආ පොඩ්ඩක් හරි. සැබිය ගෙදර උඩ මේ තට්ටු උඩ තින්න නොක්ද ඕ නොක් එක බෑනේ එකට ගහන්න. කෙලින්. අයියෝ ඒඩා බ්ලේඩ් මැස් දාමනේ. ටබි ඒඩා බ්ලේඩ් මැස් තියෙන කන්දේ මම ගාව එකක්වත් නැහැ. අයියෝ ඔයා මගේ ඔයා මට දුන්නේ ඔයා ගාව එකක්වත් නැතුවද? ඔව් වෝල් එක දීලා යන්න. ඔයාට දීලා ගියේ. වැඩිපුර එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න. මරක් වෝල් එකක් දීහම ඒ මගේ පස්සේ අන රූපිකා රූපිකා රූපිකා ඒ හෙල්ප්ය මොකද රෙඩිය උදවද මාර චරිතයක් නිකේමකු මස්ට මොකද ඒ ගමන මොකද හල මං ඒ ගමන කරපු වැරැද්ද අර ඩැමේජ් ඩැමේජ් ඩැමේජ් හැබැයි කාලයින් ටී ෂෝට් දෙයක් ගස් උඩ උඩ උඩ උඩ පාර මුඩද නෑ පාර නෑ මේ පාප පාදල පාදල මේ මේ මේ මේ ඒ උඩ හෝල් නැද්ද කොහෙද? ඔය පාර උඩට ආයාව. AWM එකක් ඕනේ. මට එකක්. පාට එකක්. මට කූල් මට කූල් එකක්. ඒ ඉනසන් ප්‍රින්ස් එකක් වගාව දෙකක් තියෙනවා නේද? සෙනිට එකක් දෙන්න බෑ. මට එකක් දෙන්නකෝ. ආ රූබි බෝල් එක ආ රූබි. ඉනසන් ප්‍රින්ස් දෙනවද? යුනි යුඑන්එස්. රොබර්ට් බෝල් එක ගත්තනේ. මේ බාලි ඉනසන් ප්‍රින්ස් තියෙනවා. මේ කානයින් තියාගන්න. මේ කානයින් තියාගන්න. බාන එයට තියෙනනේ තියෙනද බාන එක එක එඩ එයට දෙයක් තියෙන එයට දෙයක් තියෙන තැංකයු කනිදු තාම කස්ටම්ද ඕවනේ අපි තව දෙවිනි කස්ටම් එක අපි තව එක ගම් බොර හෝ දාන්න එක ඇවිල්ලා අටෝක් කරන්න ලයි දාන ගහ පරිදාන කියවන කස්සම එකක් ගහන්ඩ පොඩි හෙල්ප එකක් ඕනේ ඉටඩීමකා මේ බොරෝෂෝ දාන එක කැවිලා ආටෝක් කරනවා ලයිව් දානවා ගගා. කවුදනේ ලයිව් ගන්න කෙනෙක්ද? ඇටෙඩි. අකිල හලෝ වයිටි ලින්ක්ස් දාන්නකෝ වයිටි ලින්ක්ස් දාන්නකෝ. සිතාවිට දිනේෂි. චබියෝ ටක් ගන්න චබියෝ. මේ ගහන්න යන්න එපා. ටැග් කරන්න එපා. කෙලිම හෙඩ් දාන්න පිටිපස්සේ ඉඳලා. අපිට හෙඩ් දාන්න. අනුව ගාව. අනුව ගාව. එයා දුවනවානේ එයා දැක්කා. damage. කතෝල් බලන්න. තව එක්කෙනෙක් එනවා. කුණක් කුණක් කුණක්. මේ මෙන්න AWM තියෙනවා. හරි හැම මෙයා ගාව AWM තියෙනවා. ඉතින් ඔය යන්න බදාගන්න. මේ AWM තියෙන අපේ අනිත් ෆෝන් ලගාව කො ඉනසන් ට්‍රීස් මෙතන AWM තියෙනවා මේක ගාව වෙන වෙපන් එකකුත් තිබිලානේ අමන්න එයා ගැහුවේ නෑ කස්ටම් එක මොකද මලි කස්ටම් එක වර්ණසස්සන්න නැතු ඕනි එක හතර ඔක්කොමට හරිනේ AWM මෙන්න මෙන්න පෙන්නයිනේ මේ නයිස් ඒ අර වෙන කෙනෙක් නේද ගැහුවේ දුලාගෙන ගැහුවා එයා අර තමයි මේ මේ මේ අර ගෙදර ඉන්නවද? ඒ ඩැමේජ් වුණා මොකද අර AWM එක? ඩැමේජ් වුණා නම් එඩි ගහ ගන්න හොඳේ ඕපන් ඉන්න එපා. ෆුල් කරන් ගහන්න. ඔයා දුර දුර ඉන්නවලු. සංගීතෙට එන්නේ නෑනේ බොටෙක් ඕවර බොටෙක්. පුණක් පුණක් පුණක් පුණක්. ඒ වෝ 2 vs අනිවාර්යයෙන් ඒ වගේ කස්ටම් අපි උදේට ප්ලේ කරමුකෝ. දැන් අපි ලයිව් එකේ ගොඩක් කට්ටියට එකතු වෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ මගේ ෆීල්ඩ් එක බං. මේ මෙතනට එන්න. වෙන එකෙක්ද? ඔව් මේ මූව් ඉස්සුවා. මේ එන්නකෝ. මෙන්න මෙතන එනිම ඉන්නවා. මාකස් කාරේ. මගේ හෙඩ්ෂොට් එක ඉස්සුවේ. මාකස් මාකස් ඒ මෙහෙන්න මෙහෙන් රූබි මෙහෙන් රූබි මේක බුයිය එක උනේ ඒ හෙඩ්ෂොට් එකක් ඇදුනා අයියෝ කොහොමද අනේ ඒ එන්නකෝ අනේ කිල් කරනවා හලෝ කරා හෙඩ්ෂොට් එකක් අනේ කොහොමද සියක් නෑනේ ඔට ඒකයි මේ සිදන කොහෙලාද ඒ කවදන ඉල් කරේ ඒ මෙතන්ටම් බහින් සබිවාගේ බොක්ස කරම් බහි අම්ම තැංකවා මේ එතන පොඩ් අපන්න නොක් නොක් නොක් නොක් තමයි මයිඩි ටික් ගන්න එපා. යන්. හත්තික්කේ සෝන එකට යන වෙන වතුරේ නෑ නෑ උඩින් යන්නේ. හයි ශාශිමාල් හයි. තව ඒඩබ්ලින් කසිමක් හදන්නද? ආ හදනවා දෝෂානි. අපේ ළඟ පිස්ටල් එකක් හදන්න බැලුවේ. හයි සිරිපාල මාමයා 229 එකේ මම ලයිට් එකක් ගැදුනේ. කාට? ටීජේට. චිල්ලෙට. ඒ මේ පැත්තෙන් එන්නේ නෑ අප්පා මං තනියමනේ. ඒ මේ එක ළඟට එන්නකෝ. මේ ওই මැද්දට එන වතුරේ ගහ ගන්න තියෙන්නේ දැන්. මල කරදරේ වතුර ගහ ගන්න කරන. මට තීරීනේ හදන එකක් අත දුන්නේ නෑ නේදන ගහපෝ චී හේටේ අමාකස්කින් හෙට් එක තාලි ගේමක් කරලා දෙන්න මම එතන ගහපු එකක් අත උඩට යන උඩට යන සෝන් යන සෝන් යන සෝන් යන ගැතිම් රුපිත් යන සෝන් ගහන්න යන්න එපා හරි සෝන් ගිහින් ගහන්න උඩට ගියකො කුయ్యේ එක්කම කරා අපරාධී මොකක්ද කරේ බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉලක් පැයක් ආදරේ. ඉලක් පැයක් ආදරේ. අපි මේ එදිදාගෙන තමයි එල් ෆුල් කරන් ගහන්න නැත්නම් අපරාධේ. එකයි දෙකයි වගේ ඉන්නේ. ප්‍රශ්නයනේ. මම වෙස්ට් එකක් ඇඳ ගන්නද? නා පරෝබි. හයි හයි ශිමාර්. සෝන් එක තියෙන දිහාව. මේ සෝන් එකට යමුද හලෝ? ඉන්න මාකසී මාකස් ආයනේ තන තුන් දෙනා එකක් වැදෙනවා එතන තුනක් ඉන්න අමාරු අරේ කන්දකෝ හොයද ඔන්න කටියමා ලින්ක් එක පින් කරා මම ආවේ කටේ පැතුරින් ෆලෝ පාරතර සපෝට් එකක් දෙන්න 225ක් ඉන්නවා. ගොඩක් කරලා ලයිව් එකේ 225ක් ඉන්නවා. හෙඩ්ෂොට් එකක් වැදුනේ. ඔව්. දැන් මම හිතේ හෙඩ්ෂොට් එක වැදුනේ කියලා. ඔයා ගියානේ මොකටද? මූණට කියන එතන තුන්දෙන පේනවා නේද තුන්දෙනයි එතන මේ තුන්දෙනා ගැහුවේ ඒ උඹ වෙන කවලියක් එන්න ඉන්නේ පරූඩි උඹ දුලිය මුලිය කාබද ඒ නේද කමද ආදරේ කියවනවා කියලා කිව්වේ හරියද? ආ ඉන්සන් I love you ඉන්සන්. ඒ බුද්ධිය කියන්නේ ඔසානි කස්ටම් එකක් හදනවා දැනයිලා නැත්තම් අපිට තිබ්බා මේ පිස්තල් එකක් ගන්න. නැත්නම් අර ගහම 606 එක. ඕ. මොකක්ද මේ AW එක? රූපි සෝන් එනවා රූපි රූපි සෝන් එනවා රූපි ඕල් තමයි ඵලය අතර ඵලය මැදතර ඵලය මැදතර මැදතර මැද තව ඉස්සර තව තව තව තව ඒ එළියට බැලහ එළියට බැලහ මොකෝ නිසාන් එළියට බැලහ ඒක නම් දන්නේ නැහැ දිලංක එක නෙට්වර්ක් හදා ගන්න මෙඩිකා මෙඩිකා මෙඩිකා රූපි උතර මේද මැද මැද මැද මැද මෙඩිකා මෙඩිකා මෙඩිකා මෙඩිකා මෙඩිකේ මෙඩිකේ ගහ මං ගහ මං ගහ ඒ ඇයි තාක්කේ ඒ උනොක් බං අනිත් එකා හෙල්ට් එක වෙන්නන්නේ ටොප් 2 ද කොහෙද අස්සමයක් කදලා දෙන්න බලමු කියලා මොකද කියන්නේ අඩේ ටොප් 2 හොයි අපරාදේ ආ තව ස්නයිපර් එකක් හදලා කවුද හදලා දෙන්නේ චැට් එකේ මාලි කෙනෙක්. තව ස්නයිපර් එකක් හැදුවද ළමයෝ? අපියන් තව එකක් හදලා. පෝසස් වගේ නොවද හෙල්ප එකට මේ මාව හෙල්ප එකට අරගෙන කියලා මම කෑවට පස්සේ කොහොමද ඔයාලට ආයේ නෑ සෝලෝද හැදුවේ මේ හදපක කාලෙමු ජසීරු ජසිරු පාවනේ මාලි හදපයකනේ ඔන්න කට්ටියන කස්ටමිකට සෝලෝ ස්නයිපර එකක් හදලා තියෙනවා සෝලෝ ස්නයිපර එකක් හදලා තියෙනවා ස්නයිපර් රුවන් ස්නයිපර් එකක් හදලා දෙන පාස්වර්ඩ් එක 12යි 12 එන්න පාස්වර්ඩ් 12යි 12 හදවත ලෙෆ්ට් කරන්නත් හදාන්නේ මැට්ටියා ඉන්වයිට් කරන්නකෝ එන්න ඉන්වයිට් පෙන්නන්නද බෑ හරි ඔන්න ඉන්වයිට් එකක් දැම්මා ආවද ඔයා innocent prince and oh and oh නින්ද ගියා ඈ කස්ටම් එකේද නින්ද ගියාට HP 200 අප්පවුම HP 200 දාන්න HP 200 නෙමෙයි 500 දාන්න HP 500 දාන්න HP 500 නෑනේ HP 500 දාන්න HP 500 දාන්න. පළමු දාන්න. ආ හරිනේ දැම්මනේ. මගේ පොඩි යාළුවා නෙළමුත ඕලු. මාළු නෙළමුද මාළු. මාළු ඉන්නවද කගේ? හරිනේ. Hi, Mihir. Hi. මගේ කමෙන්ට් කියවන්නේ කියවනානේ නිමේෂ් රේඩ් එකක් ඕන කාර්ද රේඩ් එකක් හයි ඔෆිෂියල් පැන්චා මේ මම ආලයි ගෙවල් පැත්තේ ඒ කොහෙද ඉන්න පුන්සර ලයික්ස් 1.3k කරමුද සෙට් එක ලයික්ස් 1.3k කරමුද හැමෝම ලයික් එකක් දාගෙන යමු ලයිව් එකට සෝලෝ එකක් කරමුද මට ඉතුරුනා හිතුනේ ඔයා ලයිව් එක නතර කරන්න ඇති කිය. ඒ මොකෝ? හයි දාන්න මම ලින්ක් එක දාන්න. දානකොට මම පින් කරන්න. කීරා ගේමින්. ඔන්න මම පින් කරලා ලින්ක් එකක සෙට් එකේ පැත්තට ගිහින් පුළුවන් කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙන්න. Battle Royale. දාට හොඳයි සාන කාටද හොඳද? ඔල්ලප ගෙදට එහා පැත්තේ ගෙදර සිඩාවට මරු ඇබට පොද ලැන්ටයින සෝලෝ තමයි ගහන්න හැරික පොඩ්ඩ හැබැයි ප්‍රශ්නකේ තනෑ නේම කරලා ලින්ක් එක ලින්ක් කරාට ගරීන පාර්ට්නර්ෂිප් එක නිසා ඒකේ තියෙන හොල අපිට ගහන්න බැරි ගේම් ටිකක් ඒ කියන්නේ මෙව කරන්න බැරික මොකක් හරි අවුලක් වෙයි දන්නේ එකයි අවුල. අමන්නක බලමු. අයියෝ ෆල්කන් නැනේ. top up left ඕනේ ඔළුව රිදෙන කස්ටම් එකට එන්න බැරි වුණා. සෝලෝ හැබැයි. බලමු AWM එකක් නැත්නම් 490ක්වත් ඇත්ත නෑනහලු නයිස් වෙලාවට එනිමි බැස්සේ නැත්ති ආතිකේ ඩබ්ලම් එකක් නයිස් ඒ ඩබ්ලම් දෙකක් නිදියන් ඇද නෑනේ හසිත ආයි හසිත ෆලෝ කරපු නැති කට්ටිය ෆලෝ කරමුද අපිට 87300ට තව හරියටම ෆලෝස්ලා 8යි ඕන. හරිනේ කස්ටමර්ගෙට එන්න දෙන්න කමක් නෑනේ. උපුල් thank you පුල්. බොහොම ස්තුතියි. අවුලක් යයි. ඒක තමයි නිමේ ශවුල අර ගරින පාඩන එකනේ. මේ EWM තියෙන තර. මේ එක එක නීති තියෙනවා හලෝ. පාර්නශිප් ගතට පස්සේ මේ තියෙන ගැටලු තමයි ඔය. සෙනී නෙවෙයි නේද? නෑනේ. මොකද මොකද ටීම් අප් වෙන්න නම් ඉන්න තමාත් එක්ක. මොකද? ඕල් එකක් නැත්තම් ඉල්ල ගතට කමර ටීම් අප් වෙන්න එපා. පොලෝ මැච්චට මං අකමැතිම දෙයක් තමයි ටීම් අප් වෙන්න එන එක. ඕල් එකක් නැති එක්කෙනෙක් ඕල් එකක් ඉල්ලුවද කමක් නැහැ. thank you අදීෂ. මතු ඇසිසි අතර. ඔව් දැන් ටොප් අප් කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. සෙනියකෝ එක්දන්න ඉන්නේ. ඔයාලගේ ස්ටයිකනය කලික් කල බාන ඔලට ප්‍රීස්ටා සත්ත පහක් තියෙනවද කියලා තියෙනවනම් මේ පැතට සෙන් කල සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අන්නතර එනිමිකින්න එයා වීමට පැන්නනේ පීලලා අන්න කොම්මියලේට එක මොකක්ද බ්ලූස්ටක් 5.5 මම පානදරේ ඉන්නේ පානදරේ සෙනීද සිරාවට මොකද කට හැනෙතෙන වලියක් නේ හද ඒක අම්බෝ සෝන එක යන්න තියෙන දුර පව්කාරකම සීමාවක් නෑ ඒ මොකද ඒ මොකද ඒ මං එලදා බලන එන්නඩානේ චොක්ලට් එකක් අරන් එන්න තෙනේද ඕල් එකක් හම්බුණත් දන්න මේක ග්‍රැනයිට් දාන සිරාවට කොහෙද ග්‍රැනයිට් දාන එක්කෙනා ඉන්නේ අප මෙසේස් පේනවා මේ ප්‍රියවන්න හලෝ කමෙන්ස් ඉතින් මේ වලියක හිටියොත් කමෙන්ට් මිස් වෙනවා ඉතින් එතකොට ඔහොම කියවන්න එපා එතකොට මම කියවන්නෙම නෑ කොහොමද එහෙම කියන කට්ටියගේ නරහෙන් ඉක්කන කියනවා ඒ සද්ද නොකර සෝන් එකට හිතන හැබැයි වලිය ගන්න අපි ෆෝන් එකට යන ගැහුවා නේද මට ඔයාලට ගැහුවද සිරහවට මට එක සතුටක් කාලේ ඔහොම ගාමරා ගන්න එපා මං කැමති නෑ ඇයි යා හරි නරක යා මං නරක ෆෝන් එකට යම් මූවි එකට ට්‍රයි එකක් දෙමු බලමුනේ පුළුවන් වේද කියලා මේ මිලේට් එක ප්ලස් 5.5 අසෙන් හයි පිටිපස්සෙන් ගහින් දාන්න අරින්න එක්කෙනා. මෙඩි හතරයි තියෙන්නේ. වා කොතනද හිටියේ? උමේෂ් කොතනද ඔයාට ගහවේ මම? හලෝ තැක අදේශ එකස අනු දෙකක් කියන්නවා ලයික් කරමට කට ලයික් කන ගම පලු කරට පලු කර මුද තව එක පලුව එක යෝන කෑවනේ බෝල් හම්බුණා අපාද බෝල හම්බුණාද මම ශිප්පයාඩ් වලට ගියා ඔයා බලන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේ මට ඊළඟට කොහොමද එන 6 vs 6 එක මේව එක මේ දෙසට් ඔන්ලි එකක් වන්ට සෝන් එක කියන්නේ තාම ෆ්‍රීඩම් කෝඩ්ස් දැම්මා අද අද දැම්මා බර ගානක් දැම්මා අද මං හිතුවේ ස්පෙෂල් එකක් කියලා ওই ඉස්සරහට රැවටුණා නෙවෙයි අවිශ්වාස කළා නේ මෙන්න මෙතන වලියක් අපිත් ගම් පොඩි තට්ටුවට දැන් සෝන් එකේ නා කියන්නකො හැමතැනම සෝන් එක නැන්නේ මාර සෝනේ විලක් නෙමේක හැම වෙලේම මොකක්ද මට වෙන්නේ සෙනී දැන් බයින්ඩ් එපා. සෙනී බයින්ඩ් එපා සෝන් එක. ඩෙසර්ට් වන් ටැප් එකක්ද? ඔව් 6 vs 6 එකක් කරනවා. චොක්ලට් ඩාස චොක්ලට් ඩාස. අපරාධ. මේ 6 vs 6 එකක් dessert only. One tap. Dessert only. Dessert විතරයි ගහන්න පුළුවන් වෙන වෙපන් ගහන්න බෑ. එහෙම ගහන්න පුළුවන් අය විතරක් එන්න. එහෙම එන්න බෑ නම් මේ එන්න එපා. එහෙම ගහන්න බෑ නම් ආපහු කස්ටමර්ට ගන්න ඉතින් කික් කරනවා. කමෙන් හොදන්න අපිට බලන්න කමෙන් නොදමට අපිත් බලන්න තැකිවරන හොඳ ඊලාට මං හදන්න සික්ස එක ජෙසට් ඔන්ලි යන්ඩ පුලා ඕන කෙනට හැබැයි ලෙසට විතරයි හැන වෙනමකා ලයික් ෆන් පොයින්ස් පෝකේ කර මුද සව තිහයි ඕනා ලයිවකට ලයි කරප නැති හම ලයි කරන ගම පලෝ කරප නැති සැට් එකත් පලෝ පාරක්කාරණය මුද අනු හයක් කියනවා ලයිව එක මම පලෝ කළ නෑ ලෙස පියර් එකක් හදන්න ඇතවා හදනවාද එන අපි සික්සක් ගහනතර එනම් ඒක හදන්න එහෙම කරමු අපරන් සම්බයිමන් එන එන්න එනරුම එන්න මට මකර ඩෙසර්ට් උනක් තියෙනවානේ ඇත්තක වගේ හැක එක ඩෙසර්ට් එක ඉතරනේ වැඩ කරන්නේ ලැක් පැන්තරගේ වාසය මොකක්ද අර අරන් දෙන චොක්ලට් එකක් දෙච්චර නදීෂ් මහත්මයා හිතලා. බෑ මේ ඩෙසර්ට් ඔන්නේ ඩෙසර්ට් ඔන්නේ. ඔයාලට මම ගැහුවම මම පෙන්නයි දාන්න. බලන්න ලොබි ටිකට පෙන්නුවොත් මම ඉන්වයිට් එකක් දාන්න. එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් ෆස්ට් හැබැයි ඩෙසර්ට් ඊගල් විතරයි. වෙන වෙපන්ස් ගහන්න බෑ. ලයිකයක් දාන්නම ලයිව් එකට තව ලයික් හතයි ඕනේ 1.4k වෙන්න 167ක් ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න බා. ලයික් කරන්න, සෙට් එක ෆලෝ කරන්න. සපෝට් එකක් දෙන්න. Vai que sai, né, amor? මට රික් එකක් දානවද රික්වෙස්සන් දාන විදියක් නෑ ඩෙසර්ට් ඕන්ලි කස්ටම් එක බියර්ද දැන් හදාන්නේ ශාමික මේ සික්ස් වස සික්ස් එක ගහන එකෙන් පස්සේ බියර් එකක් හදානම් කිව්ව මල්ලිකෙන් ඔව් නේ ඔසන් හ්ම් මල් ප්‍රශ්නයක තව හය ඉන්න බලමු කවුද බුයක රිසීව් කරගන්න කියලා thank you Tommy ඩෙසර්ට් කාපු මිනිස්සේ මොකෝ ඩෙසර්ට් කන්නේ ඕන කෙනෙක් එන්න පුළුවන් ඉෂාන් nice kills හයයි ආ uh, කසන් මේ එකේදී පාස්වර්ඩ් එක පස්සේ කියන හරි රණුව මම හැම කරනවා සපේරු බෙස්ට පපුය අමාරු හැතුර එන්න බැරවුණොත්තන් ඇයට සටි කළට නේරුමේෂ් අපේ ඇමාරු හැදේ ඉතාන්න රුමාට තැංකව රැදි පිළි අලිවිස්සල් තැංකෝ අපේ ඔල දේමක දාන ඔලාගෙතරෙන්ට බම්ම අයි සෙව්වන්දී හයිහයි මාසයනවා එට අසුම් කටයෙන්ට බරුම දෙස්සටී කල්ල එක විනාස කරන්න කට්ටයෙන්න්න පහොන්දේ සැට් එකට දාන අයිඩි පස්වර්ඩ් එක ඕන තියට එන්න පුළුවන්. වෙබ්ලොග් ස්විච් එක නයිසා. ඊසිලි ගන්න. Thank you Rasan. 6 versus 6 6 versus 6 එක තමයි ගන්න හදන ඇඩ්මින් බල. ඊළඟට ගන්න. තව දෙන්නයි. දෙන්නයි. මම සීන් එකක් තියෙන එක තමයි මෙයාත් මේ හිතුවේරුමක්. මට අන්තිමට ඔව්වටම සාක්ෂි දෙන්න විද්දන්න මගේ අතයෝ ලේස සච්චි කලගෙන් ගාලද ඇ සක්ක කරන්න කොහදිකේ දන්න මන්න සක්කටි කරගෙන යාට හවත් යන හවත් සෙනී ගේමකට එන්න සෙනේ ඩාස් පයිඩිය තුත්තමා ඔන්ද මේ කිපුයද සීව් කරගත්තේ හතරක් දාගත්තා ඉතින් බැරි බර ගාති ගාලා ස්ටයි කරන්නේ ක්ලික් කළ බලන්න ස්ටස් සේද කියලා ඔයාලට ෆ්‍රීස්ටස් තියෙනවා නම් මේ පැත්තට සෙන් කරන්න සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට සෙනී ඉන්ද්‍ර මොකද මොකේදනේ ඔය සෙනී ඉන්නේ hello හැලෝ සේ රුමා ඔයා පෙන්න්න නෑ රුමා මොකක්දවාගේ නම රුමා කෙලෙක් කෙනෙක් නෑනේ මේ මේ දෙසටීගල් මේ වනසස් වන් වන්වසස් එව් එකක් ගහමුණේ මොකක්ද සික්වසස් හයවස සයක ඩෙසටීගල් ඔන්ලි හදන්න පුළුවන්නේද මංහෙම දන්න හැනේ ඒ රූගි දන්නවාද මොකක්දේ එසට් ඊගල් ඔන්ලි අර මේ හදන්න ඒ මේ නේද පුළුවන් මොකේද නෑනෑ එදා ගැකුගේ ජබිවා එක ආෆ්ලන් නෙමේ පොඩ්ඩයින් මම පට්ටක් ගාල වරන්න මාත් බලලි දැන් ආ ඉන්වයිට් දායි මෙතන ඕල් ඩැමේජයක් එන්නේ නෑනේ මෙතනින් හදන්න බෑ ආ මෙතන පුළුවන් පුළුවන් හෝ ඩෙසට් ඩෙසට් ඒගලක විතරනේ හරි හරි හරි දැන් ඩෙසට් ඒගල විතරයි නේද සංකොටේ ඕ මින්ද මෙන්න අයියෝ සංකොටේ පොඩක් ඉන්න දැන් හරි නේද මම වෙස්ට් වෙස්ට හෙල්මට් තියමු මෙහෙම නේද හදානේ හරි නේද එතකොට හරිනේ සිලෙක්ට් ඒඩ්ස් මොනවද සිලෙක්ට් කරලා දිනාට බලමු හෙල්මට් එකයි ග්‍රෙනේඩ් ග්‍රනේට් තියෙන්ටිපයි වෝල්ලෙන් ඒකෙන්නේ රැපෑකෙට ස්මෝක්ක බෝනෑන හරි නේද හරි නේද ගලූවල් දාලා තින ග්‍රනේඩ් වල්ඩනේ ගලූවල් එන්නේ එක නේද ගලූවල් එන්නේ නැත වෙන එකට නෙවෙයිනේ හරි නේද හරිනේ වෝල් වෙනමද තියෙන්නේ ගලූවල් blue wall ගලූ වොල් තවටින්ගේ හරි ගලූ වොල් දැම්ම හරි හරි හරි ගලූ වොල් දැම්ම සෙනී එන්න මනම පාස්වට් කියන්නම දෙනවර සෙනී ටිෆියෝ එනවත් දන්න මම හිතනවා හරි කියලා හරිනේ HP 200යි මට පාස්වර්ඩ් එක කියනනම් HP 200යි ඩිෆෝල්ට් කොයින් 1500 වෙටිලා නැහැ මෙතන 1500 නේ තියෙන්නේ කවුද ඩේ කෝල් කරන්නේ මේ ඩිෆෝල්ට් කොයින් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ limited ammono rounds 13 13 දාලා තියෙන්නේ මං එව්ව දාලා තියෙන්නේ ආයේ වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඒව වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ආපහු මගේ පොඩි යාළුවා නෙළමු දෝල් පොඩ කොමින්ද ඉන්වයිට් කරන්න මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ රවුන්ස් හතයි මෙතන පන්සියයින තියෙන්නේ ඒක වෙනස් පේද මෙ මෙතනි මන් දාතින දහතුනයි ඉදස් පන්සියයි ඇඩ්වාන් සටම එකනමිකින් හදන්නේ හෙමද හරි හරි රවුන්ස් දහතුනයි කොයින්ස් එක කොයින් සදන්න කොමද ඒත් රවුන්ස් මේ හතන පෙන්න්නන්නේ හලෝ මෙ මේගොල කාඩදම ඉන්වයිට් කරන්නේ ඉන්වයිට් කරන්න එපා. ඉන්වයිට් කළ ගන්න කාව ගන්නවත් දන්න මේ මෙතන ඉදස් පන්සේ මේ කොයින්ස් ගාන වැඩි කරන්න කොහොමද කියන්නකො දැම් මුකුත් කරන්න බෑ හත්තයි හත දෙන්නේ අපට සිට ඉන්වයිට් කළේ නෑනේ කොහොමද එනං ආවේ මේක ආයේ වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේ කී එකක් ගැලවිලාව කියනවක මේ කී එකක් ගලවලා ඔව් මෙන්න මම පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ මේක ආයේ වෙනසක් කරන්න බෑ නේද හරි කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක පාස්වර්ඩ් එක 12 ඔන්න එන පාස්වර්ඩ් එක 12 එන්න ලිස් බෑන් කස්ටම් වෙන දවලින්ගේ අපට සිරිපිරිලක් තිබරෙන් රුමාවට එන්න පුළන් වුණාද කොයින් සෙදස් පන්සේ ඒවා වෙනස් කරන්න බෑනේ මොකද කරන්න එතුට කොයින්ස් බින්දුවයි ඕෝල එකත් පින්දුව කරමු හරිනේ කොයින්ස් එක හරි රවුන්ඩ්ස් ගාන රවුන්ඩ්ස් මෙතන 13 හරි නේද එහෙනම් limited damo noko හරිනේ desert only වෙන ඒවා ගහන්න එපා යංකු බල මොකක් වෙයිද දන්නේ අපි ඒක හරි ගියේ නැත්තම් මේ තව එකක් ගහලා තව එකක් ගහම කොයින්ස් 1500ට එනේ මම ඒක බිඳුව කරා බලමු බලමු මේ අයියෝ එක වෙනස් වෙන්නේ නැසෙනේ කොයින්ස් ගන්න වෙනස් කරන්න බෑ ඒක මුලදී වෙනස් කරන්න ඕනේ මුලදි කියන්නේ මම අර ඇඩ්වාන්ස් එකට ගිහිලා හැදුවේ වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම වල ගානත් අඩු කරා වෙනස් වෙලා නැහැ ඇඩ්වාන්ස් ඒවා මුලින්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒක තියෙනවා ඒ වගේ ඉල මුලින්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ අපි තව එකක් ගහමු චබියාගේ ඩෙසර්ට් එක ගන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ඔව් අනේ බලන්න ඉති සිස්ටම් එක ගන්න ඒකෙන් වෙනස් වෙලා නෑ යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරම ඇද ඇඩ්වාන්ස් එක වෙනස් කරන්න ඕන. ස්කයිල දාන්න එපා. නෑ නෑ. මම නෙමෙයි එයාගේ වෝල් එකට. එයා ස්කයිල දාගත්තා. අයියෝ මිරික. කවන්නේ. සිනවන් දැන් ගහන්න ළමයා. අපි තව එකක් ගහමු. මේකදී පුළුවන්. ඒකේ තේරුණා නෑ. අපි තව එකක් ගහමු රුමා. අලුත් තව එකක් ගහමුවා. අයියෝ. මේ ලිමිටඩ් නම ඕන නේද? ඕ. එම්මත් කනේ. ඒ ඉස්කයිල නම් දාන්න එපා කියන්න. උන් ඉස්කයිල නම් රෙක්කේ නේ. ඔව් ඔව් ඒක තමයි. රිමෝට ගහලා නම් ඉස්සෙල්ලා මට මේ දින අඩුවෙන් මුරුක් මොදල්ල ඒක බේකින් වන්න තැත් ගන්න පුළුවන් ගන්න ඔබ යොත් දාන්නේ But ඇඩ්මින් බලලා ඉන්නේ මේ අයියෝ ඩෙසර්ට් මේ පොයින්ට්ස් ටික දැම්ම ගත්තනම් මරු අදට හැදෙන ඔය හදාගෙන ඇඩ්වාන්ස් එකේ හදන්න ඕනේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් එකේ වගේ හදලා දෙන්න රවුන්ඩ් 7යි දාලා ඇඩ්වාන්ස් සෙටින් හදන්න මම ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ස් හැදුවේ පස්සේ හැබැයි ක්ලොක් එකේදී මන් දන්නවා ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ස් වලින් තමයි මේකත් හැදුවේ මට මම දන්න ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ස් ඉස්සලා හදන්න ඕනේ මීළඟ මැච්චේ සෙට්ටික මිරිකිල්ල බලාපොරොත්තු වන්න නෑ මිරිකන එකක් මිරිකුවත් කවන්න අතල්ලගන එක මේ මේ මේ හරි මේ මැච්ච එක හරි අපිට ගන්න පුළුවන්ද පුළුවන් පුළුවන් සපප් කරන්න දෙන්න කොම්පිය පරිමාණයේ මැසේජ් කරන්න පුළුවන් කටයම ලයිකයක් දාන්න නැව තව ලයික්ස් 15 යෝනේ 1.5k වලට 165ක් එනවා ලයිව් එකේ අය මයෝර එපා එපා වන්න සසන් උදේ ලයිව් එකේ ගහන්නේ මේක හදන්න එපා වන්න සසන් එකන්නේ නැහැ උන්සෙට් එක මේ පාර දුවම්බෝ දුවමට inside you, you got to you now. Help me! अरे बोल बाती था मैं बोल बाती एक ऐसी चीज़ देखे यार नहीं इन्हें बोल रही हूँ पर ओके मैं एक ऐसी हर जगह पहना ඒ චබි ආගේ අලුත් කියන්නකො මම රෙකෝඩ් දාන්න කියලා දාපස්සා මෙතට ආලා ආය හස්ත කරන්න කියන්න. හර්ති කියනවා. අම් කොහොමද මොකද කරන්නේ? මේ වැම්පි ඔෆ්ලයින් උත් එක්ක. ඊටවට මොකද කරන්නේ? ඇයි? නෑර රුමා කියලා ඉන්න මල කෙනෙක් ආව ගන්නවලු. ඒ චබියක් මම මේ ටික් එක ගන්න. මගේ ලිස්ට් එක ෆුල් මල රික්වෙස්ට් වැටෙන එකක් නෑ ඔයාලා. වෙනස් වෙලා වෙනස් වෙලා දුකක් නෑ. රොෂාන් ලංකා මේ මොහොතින්ද මට ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් පේන එකක් නෑ රොෂාන් ලංකා මට ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් පේනවා වගේ කංග හෙන්න. ඒකයි සීන් එක. හරි මුකුත් නෙවෙයි. සේනයාට තමයි මේ වගේ එකක් ගහන්න ඕන සේනි දැන් ගහන්න හොඳ හරිනේ හරිනේ හරිනේ ඉතින් මම ගැහුවා කිල්ල එකක් මම විතරයි කිල්ල එකක් දාන්නේ මම ඒ මම නේඩ් අයින් කරන්නනේ නේඩ් ඇවිල්ලා තින්නේ කොහොමද නේඩ් දැම්මා නේඩ් අයින් කරා නේඩ් දැම්මේ මොකද මේ මුදුතැන් කේස් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ sorry අයිඩි එක ගහලා බලන් ඉඳලා පාස්වර්ඩ් ගහන්න එන්න හදාදි ෆුල් ඕ අනේ කට්ටි ඉක්මනට එනවනේ ඉතින් ඒක තමයි කේස් එක අපි දෙන හෙට උදේට ගහමුවානේ වන්න සුසන් එක ඒකට ඒ හිල් කරනවානේ හෙඩ්ෂොට් එක. ඉරි කරනවානේ කවුරුද අපේ උන්නේ? නෑ දෙපැත්තෙම. වන් ටැප් ඉතින් ගහන්නේ. තමයි දෙන්නේ ෆයිල් ෆයිල් ෆයිල් ඇඩමින් බල්ල දනේ පොට්‍ර කෙල්ලෙක් කවුද පොඩ බලන්න තබි අබියක අපි මෙයාටත් ගානන අපරාධ මාරයට ගැ Go, go, go, go. ඒ ඊළඟ එකටත් මා ඉන්වෙස්ට් කරන්න නෑ ඔය ඔයා ඔයා එකක් ගැහුවනේ අපිට වෙන වෙන කට්ටියක් අමතෝට හරි නැත්නම් කොයින්ද ඒක කොයින්ද ආලා නෑ ඒ කොයින්ද ආලා ඉතින් දැන් ඔය ගහන්නේ පළවෙනි එකේ කරන අවුලක් ගියේ එහෙම අවුලක් නෑ අනේ නෑ නෑ Bebeu, Rory. काफी बार हेडशॉट किया गया वो देखे सुना मुझे एनिमी देखे देख के एनिमी दे आप यार नेवी दिए सत्ता नहीं के अंदर आ रहा අපි එකක් අහම AWM විතරක් දාන. අන්න වැඩි AWM එකක් දාන්න. කස්ටම් කාටි කිවර කරමු අද පාන්දර වෙනකන් ගහලා ගහලා. Hi son hi Mohammad hi team code දාන්න පුදේ නැවිද තමයි ටීම් කෝඩ් දෙන්නේ. ආ අපි මුලින්ම දාවලේ ඇයි. නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ. ඩැමේජ් 2000 කෝනා. නයිස්. එක එක හෙඩ්ෂොට් එකක් හීල් දරා හලෝ. ලස්සට ගහනවා හොදේ. ඕවනේ ඒක නම් ඇත්ත. අපි තමයි ඇමරිකා. ඒ මේ මෙයාට හෙඩ්ෂොට් එක කිව්වේ නෝද? ඩබි වෑම්පි වෑම්පි ඩබි නෙමෙයි වෙන කාගෙන හරි වැදුනේ මම දැක්කා. වෑම්පි වෑම්පි වෑම්පි යාර අර අය කියන්නේ ඒක මේටි කරනවා. අපිත් පොඩ පොඩක් කාලේ ඩෙසර්ට් එකේ ඉතින් පොඩක් අමාරුයි. අනාල හෙඩ්ෂොට් එක හීල් කරනවා. හිටියරේ එතන නම් වැදුනා දැමෙන්නා හොඳටම ඩබල් කිල් හෙඩ්ෂොට් එක අතන තීර් දෙනම් මගේ චාවිලි හැක් මේ ෆයිල්ලක් දාන්න විල්ල මේ වින්නද රුමාගේ ෆයිල් එක ඉල්ල ගත්ත පොඩ්ඩක් රුමා කියලා ඉන්න මල්ලිගෙන සැට් එකේ මම එයාගේ ෆයිල් එක ඉල්ල ගත්ත ටික මේ ෆයිල් <laughs> ඒක සිරාජහල මෙහෙම මේ කස්ට මාතරනේ මේ මූමේ මුණ මරුවා මේ රතු පාට මූල් දෙක ඉන්න එක උ ලස්සනට ප්ලේ කරන හෙඩ් කොයිද ප්‍රීමියම් අම්මෝ ඌ ඉස්සෙල්ලක් කියවන්නේ කවුද කවුද කවුද good job මගේ ෆයිල් එක උස්සලා ඔව් මගේ ෆයිල් එකෙන් තමයි ඉල්ලගත්තේ thank you ගොඩක් සතියේ ෂාඩ hi තික්ෂණ එහෙම කස්ටම් මරුවා දාවද ආ මේ මොකද මේ මේවා අපි ගහන්නේ ලංකාවේ පීපල්ස් ලව් පුරුදු කරනවා හැම මේ සිද්ධාය මතම්පේ මල්ලාය යලි පිපේ මෙතන mushrooms වගාවක් දාලා. සිංහල වගාවක්. ඔව්. හැමෝම ලයිව් එකට ලයික් එකක් දාගෙන යමු සෙට් එක. මෙයාට වෝල් එකක් නැද දන්න. කියනවානේ. ඕල් එකක් දෙන්න කියලා ගියේ. ඒ මෝන් සෙට් එක නම් මරුවා. හරියට හරි. මරුවම හරිනේ. ඒ කවුද දුලීප කියන්නේ? ඇඩ්මින් බල්ලා. ඕල් එක ඇතුලේ මට ගැහුවේ නේ. ඒ වාඩ් ලයිට් 12යි. අම්මෝ කවුදනේ ශාබි අම්මලේ මේ හෙඩ්ෂොට් එකක් ගෙන් මාවත බල්ල ගන්න දැන් ඇයි ෆයිල් ඉබිය අතනග එක අඩේ ළඟකට රුමේෂ් රුමේෂ් දැන් chat එකකින් මොන මගුලක්ද බම් බල බල ඉන්නේ කස්ටම් එකට යන්න නෑ නී අග රුමේෂ් ඒක අරු ඕන අත ළඟ හිට් ටිකක් දැන් කනාට හෙඩ්ඩයක් ගියත් චබී තමයි. ඔව්. හෙඩ්ඩයග කවුද? චබී. නෑ අර 26 වෙන එකපාරට වගේ හෙඩ් එක දෙනවා මොකද කරනවා කියලා පේනන් දුරේ ඉන්නද? හයි මොකද හයි. මේ මේ මේ මේ කස්ටම් හොඳයි සෙනුවත් එක ප්ලේ කරන්න. ඇයි? ඔයා නෙට් දානවනේ නෙට් ඩයින් කරලා හිතුවාම ඔයා නෙට් දාන්නද? අපි දැන් ඔන්න සන්නක් ගාමුද? තේරුමක් නෑ ඔයා කනවා. ලයිව් එක එන් කළා ගහන්න. First blood. ඔය ඩාබි හෙඩ්ෂොට්. ආ. ඔය දොය ගහගන්නේ. මට 60 කීපර්. ඇබි ඌ මට කියන රෝකට ගහ අර උඩේ ගන්න යන්න දීපිය උඩ උඩ උඩ උඩ උඩ අනේ අපෝ පුරන් එක්කෙනෙක් උඩ ඉන්නවනේ kill. මේ මෙතන නේ මේ සයිට් කණ්ඩාරි වලට හිර වෙනව නැනේ මැද්දේ කොමේක ඕනේ ඇඩ්මින් බලන්න Oh, trouble, trouble ahead there. Kill ka ba? Ade! Sabi head ka ka. Sige, kakak kill mo. वरना मेरी करना eliminate कलर वाला नहीं और अभी डब्ल्यू में घुस गया और सीएस का गामों को පැය දෙකයි විනාඩි 35ක් දැන් 10යි 40 වෙලාව. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 123. අපි ආයේ හෙට ගහමුවානේ දැන් ඇතිනේ. ඔය රෑන්ක් එකක් කරන්නේ නැද්ද? මේ මෙයා මොකද මේ? පේන්නේ නැහැ මල්ලා සිරින් වල. හොඳ ට්‍රික් එකක් තමයි ඒක. මොකද හොඳ ට්‍රික් එක? මොකද නැනේ? ඊඩියම් ෆෝඩ් අද දවසේ ගොඩාක් වෙනවා නේ අපව හෙට උදේට දෙන්නම් ඈ. තේ මිරි ගිහින් නැත්නම් මෙන්න මෙන්න නේඩ් දානවා ඉතින්. ඔව් අර අර ඒක උඩ නැගලා කියවු තමයි ගහන්නේ. බෑනේ කරන්න බල මෙච්චර වෙලා ගහපු හොඳට ගහපු කස්ටමර් එක වෙනස් කරනවා. ආරේ හෙඩ්ෂොට් එහෙම එතන කවුදනේ නේඩ් දාන්න බලන්න හලෝ. හරි හොඳ නෑනේ කොහොමද මගේ ෆයිල් එක ගත්තේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් වට. ඔයා chat එක දාන්න මට හම්බුනා ඉතින් මේක. අර බලන්න අපිට හෙඩ්ෂොට් එක මේ කිල් කරගන්න උනේ නැහැ. නේඩ් දාන එහෙන් උඩින් පස්සේ බලන්න කවුද දන්නේ නේඩ් දාන එක්කෙනා. බලන්නකො මෙයාගේ නම. මෙයාගේ ඔය අපේ කරගෙන කියලාද? දේ වන්දන්න ලංකාවකෙක් නෙමේද කොහෙද පිටරටා ඉන්නේ කොහමද හනෝ ළමයෙක් පිටරට නෙවෙයි ලංකාවේ උට කිල් නැතුව ඇති කිල් නැත්තේ කියලා කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් කියන හැපැත්තක් දාන්නේ එහනි බන්නසික් එක අපේ වල්ල තරම් වනේ තරන්න ඕන ලොනක් ඒත්දානවර හෙච්චෝට් එකක් සීරෝගේ ඒ මොකුව නිසා තැංක ජනත තැංක නයෝමින්නවා හයි මේ නේඩ් එක ගන්න කෝකට තත්වට දැමත මේ හ පැතර දාගෙන දාගෙන ඔක්කොමදන්න යන්න එපා එවුණම චාර්ට ඔක්ක හන්න මය අහරිරුමා හෙට සෙට්ට මූත් සන්නයි තැංකීම පෙතර සෙට්ටනටරුමා ෆිල්ඩ එක මොකක්ද කියලා බලන්න good night nisha not another අයෝ ක්‍රෑෂ් වුණා උන්නේ අනේ රීස්ට්‍රට් නික්මද මම මරලත් දන්න අයෝ මරලත් දන්න ඉක්මන්ට ඉක්මන්ට ඉක්මන්ට මම මරලා දාලත් දන්නේ හලෝ මරලා ඇති නේද සානුක අපව හෙට ප්ලේ කරමු මල හෙට උදේට ප්ලේ කරමු හයි තීක්ෂණා ඇයි බෝම්බ දාන්නේ අපිද බෝම්බ දැම්මේ අපිද බෝම්බ දැම්මේ ඔයාලගේ පැත්තේ එක්කනේ තමයි රතුපාට ඇඳුම දැන් ඉන්න එක තමයි ගේ උඩින් දැන් බෝම්බ දාන්නේ අපි දාපු බෝම්බයක් නෑ පව් හලුවේදී අර ක්‍රෑෂ් වෙච්ච මඩ ගහලා ඉමෝට් දානවා අපි ඔයාලට මේ මේව දාන්නේ ඔව් හලු මාව මේ ක්‍රෑෂ් වුණා ක්‍රෑෂ් වෙච්ච මඩ ගහලා ඉමෝට් දානවා මාර සතුටක් ඒක සෙනිමා ගන්න ගිහ මිනිස්සුද කියලා. සොර පණ පිටින් පණ පිටින් ඉද්දි ගහලයි මොද්දාතිය. නෑ රෑෂ් ඊට පස්සේ ගහලයි මොසුද්දා. ඔය දෙන්න ඉන්නේ. නෑ නෑ නේ මම අහන්නේ ඇයි උන් දාන්නේ කියලා. ආ ඒගොල්ලෝ. කවුද අනේ දාන්නේ? මොකද ඒ නොස් දාන්නේ? නෙට් දානද කියන්නේ? නැක අනිවාරෙන් දෙන්න හාද මනා දනේ නාද සිරාල්තෙන් මුළු රිදිනමගේ මොක තනි හරි නෝටි කෙම්පිටන මව ගත්තෙන වා එන්ඩිපෑ අනිතින් ටාගාර දුවර දුවර එන්ඩිපෑ කස්සම එකට සේනේ අද මාව ක්‍රෑෂ් වෙලා හිටන් හිට වෙලා මං හිතන්නේ මේක නොක් කරලා ඉමෝට් දැම් විතරයි අර මම ක්‍රෑෂ් මාව ක්‍රෑෂ් වුණා ඔයා දැක්කේ නැද්ද මම දැක්ක ඉමුට්සාන මම ක්‍රේශ් වෙලා හිටියේ මම මගේ හදාගෙනවද රීස්ටාර්ට් කරගෙන එනකොට ඉමුට්සානවා එයාට මේ ග්‍රැනිට් දාන එකක් නෙද කියලා බලන්න. රේඩියම් කොඩා ඔව් හෙට උදේට දෙන්නන් ඈ. දැන් අද ගොඩක් වුණා රේඩියම් කොඩා. දාන එකකෝ ඒ උඩ අනේ මන්දා මොන જાති එකක් පොල් දෙන්න අස් සෙනි කොම්ලා තියෙන ලෝගෝ සෙනි ඉන්න තව කස්ටමර් දෙඩ ගහම්මා නේ මන්දා ඉතින් සල්මා විශල් ඔය රතපාට කොට කලසාමක් කියලා තා මං හිතන්නේ ඔය නොයින් අර ඔවුන් ලොක්නේ ඔවුත් හොඳ වැඩි ඔය හීල් කර ඉදන්නේ මෙයාලා එයා එයාගේක තමයි ඔයාගේ ආ හීල් කරනලු හොඳ වැඩි හොඳම වැඩි ඒ කියන්නේ දාන්න හොඳ වැඩි සාදුවනේ එයාගේ නේදකට යාම මේ මේ බෝලා හොඳ වැඩි ඔව හීල් කරන්න කියලා ඔය කියන්නේ ඉමෝට්ඩාන කියන රුට මාව හිල් කරන්න ඕන්න ඉමෝට්දාන්න ඉමෝට්ට අපෝ තමන්ගේ ස්කාටක කවුදේ කවුද කවුද රිස්සතමකක්ද අවන රාස් රාස් ගුණා මංකෝබීට සේවරේ ඕ අයිය නේඩක ගන්න ඒක විතරක් ඉතුරු කරලා නේට් දාන්න තියෙන හැලෝ කච්චේම එකතු කරා. එයාගේ පැත්තේ යාටම ඉමොඩ් දාන හොඳ වැඩි. ඕනේ බැහැර එක හනෝ පැත්තේ ඉමොඩ් දානවා. ඔව් ඔබ බලන්න ඒ ඒක තමයි සේල. එයාර දිග කලිස්ම දැන් ඉතතු ටීසර් එයා හොඳට ප්ලේ කරා. කණේ මැච් වල හොඳට ප්ලේ කරා. ආහා සදීප් මේ ආද සදීප් බොරු බොරු කියන්නේ නැත. මෙයා මෙයා හොඳට ප්ලේ කරනවා. First blood. අර ගොබිලින් කොහෙද දන්නේ ඉන්නේ. ये knock knock knock knock knock अयो हील करना ඕන නේක් දානවා. ඕ කස්ටම් එක කන්නවා වූ එකනේ. ඔය ඉන්නේ ඔය ඉන්නේ. අර ලස්සනට ගැහුවා නේද ඒක එන්නේ. ඕ මේ ඉන්නේ. මේ. උනේ මොට් දානවා. ග්‍රැනේඩ් දාලා ඉවරද? අනේ අපේ මොන මොන જાතියේ එකෙද්ද මන් දන්නේ නැහැ හලෝ. ඊයා. එයා නෙමේද මන්ද නොක් කරේ මාව එයාත් දන්නේ. එයා නෙමේ නොක් කරේ. රස් බොස්. එයා තමයි රස් කියන එක. ගිල්ඩ් එකත් අයින් කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නෑ ගිල්ඩ් එකෙන් පන්නන්න නැති සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. අර කිල්ල එක යාගෙන නෙවෙයි යානේ වෙන එකෙක්ගේ කිල්ල එකදී මොන්ස්දානව නේටදා ගේමියෙන් නෙමේ ඕක හයි ඒ වයිටී ගේමින් හයි හෙලෝ මේ නේඩ් ගන්ද අනිත් අයට ගහලෙමුක ඊට පස්සේ අරකට අනිත් අයට ගහනකොට එයා ඇවිල්ලා මේ නේඩ් දානවනේ දැන් ගියක් කරන්න ගියා. ඒක නම් ඇත්ත මේ ෂෝ දැන් ගියක් කරන නැගලා ඉඳි ෂුවර් එකටම. ඔය බලයි එක බලන්න ඉන්න ගියත්. දැන් ගියක් කරලටයි මොන මොන වෙන්නේ උගේ දම්පාට ඕනේ ඉරි කරන්න ඕනේ. මේ මේනේ මේනේ මේක ඇතුලේ ඉන්න. ඒ ඇඩ්මින් බලලා අර ඔය ඔයින ඔයින ගේ ඇතුලේ ඉන්න මේ මේවා දාන ඔයින. First blood. පුරක් ඕමින් ඕමින් ඕමින් ඕමින් මාව ගන්න කොමින් ඕමින් එන්න එන්න එන්න මේ ගේ උඩ ගේ උඩ ගේ උඩ මේකද එල් ගෙදරද මේ මේ මේකෙන් උඩට එන්න මේ මේකෙන් එන්නකො මේ මේ ඉන්න මේ ඉන්න මේ ඒ මාව ඇතුලට ගන්න මේ කරේ හරි ඇද්ද අමාරුව ඇද්ද අමාරුවා ඇද්ද හඩුවම නේඩ්ඩේල නේඩ් එකක් තියාගන්න හලු මෙඩි දෙකක් තියාගන්න ගහගන්න අපේ මාලත් ආ දැන් මෙඩි දෙක අර ගේ උඩ ආ මම මේ මේ මෙඩි දෙක මම වැඩි පොඩි දෙනවා මෙඩි ඕනේ මේ මෙදනක් තියෙනවා මේ දින හරිනේ අමාරු දැන් මෙයා මොකද මේ හලෝ ඇඩ්මින් බල්ලා අයිබෝ යන් යන් යන් එයාව නොක්කුණේ කොහොමද එත ටික සොට් එකකටද නැතු වගේ ග්‍රැනේට් දාන ගෑණිය කියලා හිතුවා <laughs> අර කියාස්සේ හැංගිලා හිටියේ කියනවාගේ ලොකු එකක් ඇඳගෙන අපි අරකරෙඩි කියන අයිස්සෙනක් ක්‍රීන් හැතට මොළුව රිදෙන බලන්නෙවත් නෑ පැනඩෝ දෙක පිලා දොයි ගණ්ඩාලෝ පැනඩෝ දෙක තිලා නිද්‍රාගන්න අක්ක වයද කස්සම එක ගා ඔව් සදී බයව දන්නවනේ මම බයයි දැන් ඌ ඉන්නේ අර ගේ උඩ හොඳේ තට්ටු දෙකේ ගේ උඩට ලා ග්‍රැනේඩ් අපි හොරාටියන් හොරාටියන් අරුන්ටික පොට කුට ගහන්න දෙවුණන හරි ඔොනු තෙනාතල් අපේ කොලොස් දෙනත් එක්ම අරුටි මොඩ්ඩම්මන මොකද වෙන්නේ අන්න පැත්තිෙන එනසනි පැත්තිෙන් ඉන්නේ පැත්තිෙන් එන්නේ පැත්තිෙන් එන්නේ මන්තෙක් එනම පැතිෙන් කොට කඩි සම ආරය යා රුම් ඩිමෝට් දාන්නකෝ රුම් ඩිමෝට් දාන්නකෝ එන්න එන්න කෝ කෝ අරුම් අරුම් ඩිමෝට් දාන්න ගහනානේ ගහන්න එපා හලෝ ගහන්න එපා ආ මේන මේන මේන මේන අයියෝ මෙයා ගහනවානේ හලෝ ඇයි කෑහුමේ අරයා ගාවට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඕ ගැහුවානේ අතන්ට යන්න හදද්දී මේ අපේ එක්කනේ මේ යාට ගහලානේ ඔව් යාට ගැහුවා ඔයාලා ගැහුවේ නෑ නෑ වැම්පි ගැහුවේ මම ඉමෝට් දාන්නේ මට ගැහුවා රියෝ මෙයා වැම්පි නෙමෙයි ගැහුවේ වෙන කෙනෙක් ගැහුවා දැන් සාදි බෑ හදොන් බයන්නේ මුතු වෙන මොන කියන්නේ පැත්ත පැත්ත එන විදියක් නෑ බගා රුපියල් 200ක් දෙන්න ඕකේ දැන්ට පප් කරන්න බෑ නයිස් ටු බී කෑව කෑව කෑවටට සතුටක් තියෙන එතන නිසා නිදාගන්න නිසා මට සීරේ මේක මෑඩ්මින් බලලා ලංකාවම දැනගෙන හිටියා අර රාස් කියන එක කිල්ස් එක දාගත්තම නේඩ් දාලාද කොහෙද double kill දෙනුක කප්ටන් ගොඩක් යවෝ දැන් අපි මේක ගහලා යනවා සහපන්තු කවුද මේ අයියෝ අරු මැරුණාද පෙරාලි ගහමු රුබි ගහමු. කොහොමද බෑම්ප් එක වැඩ වෙන්නේ නේ? බෑම්ප් ඔෆ්ලයින්. ආ ඔෆ්ලයින්ද? ඔව් එයා මන් දෙක මේ බොටා ඇවිල්ලා එනවා. හරි එමිලෙන් ගහන රුපියල් 200. අයියා අයියා. ගහවා රොබට්. ආ මේ අපේ මෙයා ඉන්න Robbie. Robbie. Hello Sanju hi. Kiri ke bawah. Kiri ke bawah. Kiri ke bawah. අපේ හෙටෝද ලයි තියෙනවාන දෙනවා හයි හයි හෙට උදේට තියෙන ලහයි වෙලාව මෝ කොලාගෙන ගලයන් අප හෙට සෙට මත පස්සම් ගැහුව ගොඩ දැන් කීයක් ඉන්නවා එකසිය පහලවක් ඉන්න හද දෙනවද හද ඔව්වන් එකොලා වෙනකං හිට ඇති නිකොලාවේදී පැතුුණා එන්න කාලෙකට වත්රේ කරන්ට කියන එකත් එක ඉන්න ඔබ යන ග්‍රැනේදාන සුටි පුතා ආරා අම්මාර උඩට නගින උඩට නගින උඩට නගින කොහෙටද කොහෙටද මේ මේ මේ මේ අයියෝ බෑරිකින් කරන්න හරි නරි නරි ආ නෑ අන්නරේ දුවනවා අපෝ බොලාට මේ මුන් එක බෑනේ අරුදු කුත්තන් යෝග කරන්න ගහනවනේ බෑනේ කරන්නේ අන්දන රෙඩ් සෞදේ නේට් දාන්නේ. මං අරකට රේට් දැම්මේ. හිපාඩුව කියලා කස්ටමර් විනාශ කරාරි. ඔයින් ඔයින් ඔයින් රෙඩ්ඩිසි ගන්නොයි. අර ඔන්න එయ్యේ. ඔන්න ඒ දැන් වීරිය වගේ වීරිය වගේ එයි ඈ. වීරිය වගේ නේ. ඔන්න නෝ වීරිය එන. Double kill. ඉන්න වීරය. වීරිය. ග්‍රැනේඩ් වීසය. ඊමා මේ වල ඔය යන්න. අන්න ඩිමිනේට් ඩිමිනේට් ඩිමිනේට් හොඳ වැඩේ හොඳ වැඩේ ගන්න පුළුවන් මොකද දාලේ එනිමිලේට් යන එතන ගන්න බෑනේ ඔට සෝන් එකට යකන්න තේරෙන්න දන්න පීගේ අනිත් කස්ටමේට ගන්න යනවා මේ දැන් යා මොන කස්ටමර් දරයි කොලා වෙලාව වෙඩුමේ යන් නිදාගන්නට ඕන කස්ටවුන් වෙම හරයි. කස්ටිය ඒනන්ගේෙන් එන්නම් ගොඩක් සුති වෙච්චරලා හිටියට පැත් තුනක් තුනකට ළඟයි දැ අපි ගට හිට උදේලාවකින් සිටම ඇතකං අල පරිස්සමට නාදරේ මහම දම ගුට් නය බුස්සන උම්වා. අපේ ෂයානිමුක්ති තැංකව ස්ටාසේ දාන අදත්තිමයි දුන්න මල්ලි ගොඩක් සුදී ස්ටාස් වල්ට දෙන සබෝජකට ගොඩක් ආදරේ